အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် manipulation လေးတစ်ခုထပ်လုပ်ပြပေးမယ် okay ကျွန်တော် manipulation မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ပုံရဲ့ site ကိုအရင်တတ်မှတ်တင်တာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် file တွေကနေပြီးတော့ new ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဒီနေသားမှာကျွန်တော် pixel ကိုပဲယူထားလိုက်မယ်เนาะပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်4000 6000ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီ panorama ဆက်ဆံပြီး wide ဆက်ဆံလေးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော် weight ကိုတော့ကျွန်တော်6000 pixel ပေးလိုက်မယ်ဒီ height မှာတော့ကျွန်တော်4000မသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်3500 pixel လောက်သုံးလိုက်မယ်နော် RGB RGB မူပေါ့နော် color က RGB မူနဲ့သွားမယ်နောက်ပြီး 8bit ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် create တိဆောက်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် color space က untap ဖြစ်နေမှာဘာအမျိုးအစားမှန်းမသိဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color space ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးကမြားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ document profile ကိုရွေးချယ်ထားရပါတော့ဒါမှ ဒီပုံရဲ့ color space ကဘာလဲကိုကျွန်တော်သိမှာပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ document ရဲ့ color space က untapped ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က manipulation တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံပြင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့က color space နဲ့ bit rate ကိုတတိထားတင်တယ်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်8 bit ပဲသုံးတာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က manipulation ကို layer တွေအများကြီးနဲ့ပေါင်းစပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်16 bit နဲ့ဆိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတော်တော်လေးလေးသွားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်8 bit နဲ့ပဲသုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုက color space ပေါ့နော် color space မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ color space ကို Adobe RGB နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတင်တယ်โอเคအရင်ဆုံးကျွန်တော် color space အရင်ချိန်လိုက်မယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် edit ထဲသွားလိုက်မယ် edit ထဲမှာမှကျွန်တော်ဒီမှာ convert to profile ပေါ့နော်ဒီမှာ assign profile လဲရတယ် convert to profile လဲရတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် convert to profile လို့ပဲသွားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ပြောင်းနေတာက Adobe RGB color space နဲ့ပြင်ပါနော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ Adobe RGB လို့ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော် okay click လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် ဒီ document ရဲ့ color space က Adobe RGB color space နဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ document နဲ့မှာကျွန်တော် manipulation စလုပ်မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပုံလေးကိုဒီ file နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် control T ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အကြီးအသေးလေး adjust နည်းငယ်ပြန်လဲချိန်ကြီးမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် ground အတွက်ကိုဒီပုံကကျွန်တော်ဒီအောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ ground အတွက်ကိုကျွန်တော်ယူလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံတယူလိုက်မယ် ဒီပေါ်ကိုเนาะကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကောင်းကင် sky အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလည်းကျွန်တော်ဒီမျိုး control T နဲ့ပဲကျွန်တော်ကြီးလိုက်တော့မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ်လေးကိုယူချက်လိုက်ပါပေါ့နော် okay ကျွန်တော်လိုချင်တာကဒီအပေါ်ဘက်ချမ်းပဲလိုချင်တာဒီအောက်ဘက်ချမ်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tip pin လေးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီ tip pin လေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ file ကိုကျွန်တော် right click ကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် raster right layer လောက်လိုက်မယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါက smart layer ဖြစ်နေလို့เนาะဒီမှာ smart object icon လေးရှိနေဒါ smart layer အနေနဲ့ဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ content aware fee နဲ့ဖြောက်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू က smart layer ဆိုလို့ရှိရင်အလောက်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က smart layer ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးမှရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် raster right layer လို့ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီ smart layer မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะ okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလာဆို2ယူလိုက်မယ်လာဆို2မှာ fader 0ဖြစ်နေရမှာပေါ့เนาะ โอเคပြီးရင်ဒီမတီဒါလေးကိုကျွန်တော်ခြုံငုံမိတဲ့အနေထားရတဲ့အထိကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် edit တယ်ကိုတွားမယ်ပြီးရင် content aware free ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့ result လေးတော့ရလာပြီပေါ့နော် ဟုတ်ပြီဒီနာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ပင်အရိပ်လေးတွေနည်းနည်းလေးကြံ့နေသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါကဒီကတစ်ပင်အရိပ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော် brush လေးနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ရင်တော့ပေါ်လာမယ် okay ပင်နာကအပင်လေးပေါ်နေတာလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးဖြစ်မှာဒါလေးဖြောက်လိုက်တော့မှာเนาะ โอเคဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုကျွန်တော်တို့ပတ်တူလေးနဲ့ရွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုအဆင်ပြေပြီဒါဆိုကျွန်တော် okay ကိုကလစ်လိုက်တော့မယ်သူက content aware free မှာ ကျွန်တော်ကဒီ output setting မှာ new layer အနေနဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီ referee ဖြစ်မဲ့အလှော်က new layer အနေနဲ့တက်လာမှာเนาะဒီအပေါ်မှာဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် control d ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection ဖြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် ဒီအလွှာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ် control e လေးရပေါင်းလိုက်တော့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် part 2ကိုယူမယ် part 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော် part 2လေးနဲ့ပဲယူဖြတ်လာတော့မှာပေါ့နော် โอเคဒီနားတဲအိမ်လေးပါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်โอเคရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီအောက်ဘက် channel လေးပဲကျွန်တော်လိုချင်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလွှာကိုကျွန်တော် layer map အောက်လိုက်မယ် layer map လေးကလင်နှိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကိုယူမယ် brush မှာကျွန်တော် sort round brush ပဲယူလိုက်မယ်เนาะပြီးရင် opacity 100ဖြစ်ရမယ် flow 100ဖြစ်ရမယ်အယောင်ကအမဲရောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ out back channel ကိုဖြတ်မှာဆိုတော့เนาะအဲကြောင့်အမဲရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော် brush size ခက်ကြီးကြီးလေးနဲ့ပဲဖြတ်လိုက်မှာပေါ့เนาะโอเคဒါလောက်ဆိုအဆင်ပြေပြီ โอเคတလားလားဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကအလှော်ကို control T ကျွန်တော်အကြီးသေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလိုက်မယ်โอเคအနောက်ခလိုက်မယ်ပြီးရင် move to ပြန်ယူလာလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် manipulation လုပ်တဲ့အခါမှာအယောင်မတူညီတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆက်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအစပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် manipulation လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဒီအစပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် saturation တွေကိုကျွန်တော် down လာတာပေါ့เนาะ saturation တွေ အကုန်လုံးချလာလိုက်ဒါဆိုအရောင်ကအကုန်လုံးတူတူညီညီနီးနီးလောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအလှော်ကိုရွေးမယ်သူ့ကိုကျွန်တော် smart object ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်နော် right click ဒါက smart object မဟုတ်နေဘူးအဲ့ဒါကြောင့် right click ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် convert to smart object okay ဒါကိုလည်းကျွန်တော် smart object အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် right click convert to smart object ပေါ့နော်အဲဒါကို smart object မပြောင်းခင်မှာဒါဒီ layer map အနေနဲ့ဝင်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလှော်ကို smart object လို့ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီ layer map ပျောက်သွားလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် convert to smart object ပေါ့နော်ဒါဆို layer map ပြောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပိုင်းအစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုပြန်လိုချင်တဲ့အခါမှာမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် right click ကိုနှိပ်မယ်ဒီအောက်ပိုင်းက space လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လိုချင်တဲ့အခါပေါ့နော်ဒီ smart object ကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်လိုက်မှရမယ်အဲ့ဒါကြောင့် right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် convert to layer ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင် layer အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းအောင်ပါမယ်ခုနလိုမျိုး map လေးပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော် smart object လေးပဲပြန်ပြောင်းထားလိုက်မယ် right click ပြီးရင်သူ့ကို convert to smart object ပါနော် okay ရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီအောက်ကအလွှာနဲ့အရင်စလိုက်မယ်နော်ဒီအောက်ကအလွှာနဲ့စဒီကောင်ကိုကျွန်တော် ground လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ဒီအပေါ်ကအလွှာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sky လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင်ဒီအောက်က ground အလွှာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် control u Q1 saturation ဘောက်လေးကြာလာမယ်ဒီနေသားမှာကျွန်တော် saturation လေးကျွန်တော် down ချလာမယ်ပြီးရင် linus လေးတွေပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ down လာလိုက်မှာပေါ့နော် okay okay ပြီးရင်အပေါ်ကအလှော်လည်းအလိုပဲဒီ sky အလှော်ကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင် control u တို့ saturation ကျွန်တော် down လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံနှစ်ပုံက color ညီတဲ့အနေအထားလေးလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် linus လေးကိုနည်းနည်းလေးလောက် short လာလိုက်မယ် okay hue မှာတော့ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ 1 3ဘက်ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုကြပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ground အလှော်ကျွန်တော်ပြန်ရွေးမယ်ဒါ smart object ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုနက hue and saturation ထည့်လိုက်တာဒီဒီအောက်မှာလာဝင်နေမှာเนาะအဲဒါကိုကျွန်တော်အချိန်မရွေးတွားပြီးတော့ပြန်လဲချိန်ညှိလို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ hue and saturation ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆို hue and saturation ဘောက်လေးပြန်ကျလာတယ်ခုနကချိန်ညှိချက်အတိုင်းပဲပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီနေသားမှာကျွန်တော်အပေါ်က ဒီ sky လေးရာနဲ့အယောင်တူအောင်ကျွန်တော် hue ကိုနည်းနည်းလေးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ညှိလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်က sky လေးရာနဲ့အယောင်နည်းနည်းလေးတူညီသွားပြီပေါ့နော် okay okay ဒါဆိုရှင်ဒါကိုပြန်တင်လိုက်မယ်ဒါဒီ ground ဒါက sky ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားမှာဆက်ရလေးတွေကတက်ပြီးတော့မတက်ရက်နေဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးဖြည့်တာများလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ smoke up fan နဲ့ဖြည့်တာများတာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့မြူကိုလေးတွေရှိနေတဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆို new လေးရခေါ်လိုက်မယ် သူ့ကြာကျွန်တော်တို့ smoke လို့နာမည်ပေးလိုက်မှာနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brush ကိုယူတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မနေ့ကလောက်လာတဲ့ smoke brush လေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီနေထားမှာ opacity ကိုကျွန်တော်35လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะအယောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနတ်မှောင်နဲ့အယောင်အရင်ယူမယ်เนาะဒီပုံရိပ်ထဲမှာရှိတဲ့အယောင်တွေကပဲเนาะဒီနတ်မှောင်နဲ့အစိပ်ပိုင်းကအယောင်တစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီနားမှာကျွန်တော် smoke လေးတွေဆွဲမှာပါเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် smoke setting နဲ့တစ်ချက်ဝင်ခြင်းနဲ့ smoke setting မှာဆိုရင်ဒီ scattering ကနည်းနည်းလေးများနေတယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဖွာတာဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะပြန့်ကျဲကုန်ပေါ့เนาะဒါဆို okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်စူးစူးစီစီလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะ okay โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ လင်းလက်တဲ့အရောင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးဒါ smoke effect လေးတွေပြန်လိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနတ်မှောင်တဲ့အရောင်လေးပါတဲ့တစ်ခုလေးယူရမယ် brown အရောင်လေးပေါ့နော် brush လေးနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ် creatina ကလင်းလက်တဲ့အရောင်လေးယူမယ်ကျွန်တော်ပန်နဲ့ဆွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ဖွဖွလေးဆွဲနေတာเนาะကျွန်တော်ပန်နဲ့အပြည့်ဆွဲလိုက်တင်းတင်းဖြစ်သွားမှာเนาะအမျိုးတင်းတင်းဖြစ်သွားမှာအဲတော့ကျွန်တော်ပန်ဖွဖွလေးပဲသွားနေတာတကယ်လို့ပန်လည်းမဟုတ်ဘူးမောင်းနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ opacity ကို30ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်20အဲ့လောက်လောက်လေးပဲထားပါတော့နော် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော် opacity လေးနည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်မယ် okay ရပြီပြီးရင်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော် map ထပ်အုပ်လိုက်မယ်เนาะဘာလို့ကျွန်တော် map အုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်နာလေးတွေကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် map လေးအုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှ color ကိုအမဲရောင်လေးယူလိုက်မယ်အဲ opacity 100နဲ့ပဲတွားလိုက်မယ်เนาะဒီ output channel တွေကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ output channel တွေကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီအနေထားမှာကျွန်တော် smoke brush နဲ့မဖြတ်တော့ဘူးကျွန်တော် normal brush နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะ right click ပြီးရင်သူ့ကို sort round brush ပေါ့နော် sort round brush နဲ့ဖြတ်မယ်ပြီးရင် off flow ကိုကျွန်တော်20ထားမယ် okay ပြီးရင် brush size ခက်ကြီးကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်အောက်နာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေး line ညှိလိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်နေတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ် okay ဒါဆိုဒီမှာ smoke effect လေးဝင်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ background အတွက်ကဏ္ဍပြီးပြီးကျွန်တော် subject လေးတစ်ခုထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော် okay ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုဒီ file နဲ့ပဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ manipulation လုပ်နေတဲ့ document file တွေကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ထည့်သွင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ smart object နဲ့တခါတည်းတန်းဝင်သွားမှာเนาะ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရွယ်စားလေးကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်လေးပေးထားလိုက်မယ်เนาะ okay ဒါကိုကျွန်တော်အမြန်လေးပဲလှီးလိုက်တော့မယ်ဒီပုံကိုအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် select တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင် subject ကိုယူလိုက်မယ်เนาะ okay ဒါဆို selection က subject ကိုအဲတော်တော်လေးနီးစပ်တဲ့အနေထားတော့မှတ်ပြီးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် select တွေကိုပြန်သွားမယ်ပြီးရင် select and map တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီ selection တွေကိုခုနက auto select နဲ့မှတ်ထားတဲ့ဒီအနာဆုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တက်တက်ရက်ရက်လေးဖြစ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီ select and map တွေဝင်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ refine s2 လေးကိုရွေးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အနာဆုံးလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ဖြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒီနားမှာဆိုဒါသပင်လေးတွေရှိတင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ အနာဆုံးလေးတွေကိုဒီ refine as do လေးနဲ့ light ဖြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒီနာမှာဆိုရင်တိတ်မညီမညာလေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် refine as do လေးနဲ့ဆွဲသွားကြည့်မယ်โอเคဒါလားလားဆိုအဆင်ပြေပြီဒါဆိုကျွန်တော် okay ကိုပဲကလစ်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ ground အနေနဲ့ပါနေတာပေါ့နော်ဒါမှကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှ layer man နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ brush အမဲရောင်လေးနဲ့ပြန်ပုတ်လိုက်ရင်ဒါပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော် okay ကို click လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီအလောက်ကိုကျွန်တော် layer map လေးအောက်လိုက်မယ် selection ရှိတဲ့အတွက်သူက map အောက်တဲ့အခါမှာ selection area ကိုပဲအဖြူရောင် area အနေနဲ့ပေးပြီးတော့ channel area ကိုအမဲရောင် area နဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် layer map တဘောတရားအရာ background မပေါ်ပဲနဲ့ဒီ subject ပဲပေါ်တော့မှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော် brush ကိုရွေးတဲ့ duty normal ဖြစ်ရမယ် opacity 100 flow 100ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမဲရောင် brush လေးယူလာတယ်เนาะပြီးရင် sort round brush ဖြစ်ရမယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီခုနကဒီအနာဆုံးလေးတွေတိတ်မတော်မတက်ရက်တွေကိုဒီနာလေးတွေကိုကျွန်တော် brush အမဲရောင်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့เนาะအဲဒါကကျွန်တော်ဖြတ်နေတာက layer map ကိုဖြတ်နေတာเนาะဒီ layer ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး layer map တန်မနေကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ brush နဲ့ဖြတ်နေတာเนาะ ဟုတ်ပြီဒီအစိုက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူရဲ့ခြေထောက်အနှဲငယ်ထိသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်ဒီတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်အဖြူရောင်သုံးရမယ်နော်ဘာလို့အမဲရောင်ကျွန်တော်သုံးရင်ဒါလေယာမက်မှာအမဲနဲ့ပိတ်လိုက်တော့ဒီ area တွေပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဖြူရောင်ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီနားလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคကျန်တဲ့နေရာလေးတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ဒီနားလေးလည်းကျွန်တော်အဖြူလေးနဲ့နည်းနည်းလိုက်ဖြည့်လိုက်မယ် โอเคဒီနားလေးမှာလည်းကျွန်တော်အဖြူရောင် brush လေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်ဘာလို့ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြူရောင် brush နဲ့ပေါ့ရမှာပေါ့နော်โอเคဒီနားလေးဆိုကျွန်တော်ခက်မြများလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ့လာမယ်ပြီးတော့မှအမဲရောင် brush ပြောင်းပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် အလင်းကဒီဘက်ခြမ်းကနေလာနေတယ်ဒီ main subject ရဲ့ lighting ကဒီဘက်ခြမ်းကနေထိုးထားပေးသလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်ဆိုပါဆိုเนาะဒီပုံကိုဒီ subject ပုံကိုကျွန်တော်ကဟိုဘက်ခြမ်းကိုမျက်နှာမှုလိုက်မယ်ဆိုပါဆိုเนาะကြည့်ရတာဒီဟို composition ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတိတ်ပြီးတော့ကုနာလောင်အရတာမရှိဘူးเนาะကြည့်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကကုနာဘက်ခြမ်းလေးပဲပြန်လှည့်ထားလိုက်တော့မယ် control t right click ပြီးလို့ရှိရင် flip ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက် channel ကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့ဒီဘက် channel ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိစေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ flat photography ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ soft bound နဲ့ရိုက်တာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် flat photography လို့ပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်ပိတ်တွေ့ပြီးကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် move to ကိုရွေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော် control t ကျွန်တော်အကြီးသေးသေးနည်းနည်းလောက်မယ် โอเคဒီနေထားတော့ဖြစ်တင်တယ်โอเคပြီးရင်ဒီလီယာမက်တန်မနီကိုယူမယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော် subject လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါကို main subject လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးတာလဲပြီးရင်ကျွန်တော် layer mat တမ်မနေကိုယူမယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံဝါလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးတော့ဖြတ်ကျင်လို့ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် brush ကိုယူမယ် opacity 100 flow 100ဖြစ်ရမယ်အယောင်ကအမဲရောင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ယူထားတာဒီ layer mask တန်မနေကိုယူထားတာနော်နောက်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ brush က soft round brush ပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော် brush size ကိုခက်ကြီးကြီးလေးရွေးပြီးတော့ဒီဘက် channel တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရှင်းမဒီနေရာကိုကျွန်တော်ပုံဝါတစ်ခုပြန်ဆက်ထည့်မှာပေါ့နော် okay ဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုရင်အဆင်ပြေတယ် okay ပြီးရင်ဒီ subject ကိုကျွန်တော် camera roll ထဲဝင်ပြီးတော့ အဲနည်းနည်းလေး highlight လေးနည်းနည်းလေးတစ်ပြန် short လိုက်မယ်နော်အဲ fader တွေကနေပြီးတော့အဲကျွန်တော် camera raw လေးဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ subject ကိုကျွန်တော်အယောင်ချိန်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ subject layer 10မိနစ်ကိုယူထားပေးရမယ် layer map 10မိနစ်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးတော့ camera raw လေးဝင်လို့ရှိရင်ဒီ layer map ပဲပေါ်ပါဗောနော်ဒီအဖြူနဲ့အမဲပဲပေါ်သွားမှာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီ subject ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ highlight short မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ subject 10မိနစ်ကိုဒီ layer မှာဆိုလို့ရှိရင် subject ပုံပါတဲ့ layer 10မိနစ်ကိုရွေးထားမယ်ပြီးတော့မှ fader တွေကနေပြီးတော့ camera raw ဖယ်တာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ highlight လေးတွေနည်းနည်း short ချလိုက်မယ်ပြီးရင်တက်ချလေးနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်နော် HDR session လေးပေါ့ပြီးရင် clarity လေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော် file လေးပါနည်းနည်းလေးထပ် short လို့ရသေးတယ် okay ပြီးရင် black point လေးတွေပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပူထည့်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရပြီဒါကိုကျွန်တော် okay click လိုက်တော့မယ် okay ဒါဆိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘေးနားမှာပေါ့ဝါစားလေးတစ်ခုဆက်ထည့်မှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီပေါ်ဝါစားလေးကိုယူပြီးတော့ဒီ Photoshop လာထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီအဲကျွန်တော်ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် new အနေနဲ့ပဲထည့်လာတော့မှာနော်ဒါဒီထဲထည့်လာလို့ရှိရင် तू က smart object နဲ့ဝင်လာလိုက်မှာနော်ကျွန်တော်မျိုး smart object နဲ့မကြိုက်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီထဲပဲထည့်လာတော့မှာ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော် select တွေကနေပြီးတော့ subject ကိုယူလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် selection ကတော်တော်လေးတိကျတဲ့အနေထားကိုရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအလင်နားမှာအဲဒီနားမှာဆိုပေါက်နေလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါ selection အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာဆူ2ယူလိုက်မယ်လာဆူ2ကဖဲတာ0ဖြစ်နေရမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအစိတ်အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော်ဒီပေါ်ဝါရဲ့အသွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် selection ကဒီအစိတ်ပိုင်းကိုမပါဝင်နေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစိတ်အတွင်းဘက်အစိတ်အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် shift key ကိုဖိထားတယ် shift key ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအတွင်းဘက်အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကို select ခြုံငုံမိအောင်ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပါပေါ့နော် okay ဒါဆိုဒီအတွင်းဘက်အစိတ်ပိုင်းလေးလည်းကျွန်တော် selection ရပါပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော် move to ရွေးမယ် ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ selection area ထဲမှာကျွန်တော် move to ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် drop ဆွဲသွားမှာเนาะဟိုဘက်ပုံရိပ်တယ် Okay Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ပုတ်သွားလို့ rename ပေးလိုက်မယ် Okay ဒါတော့ control T ကျွန်တော်အကြီးသေးလောက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမျိုးလေးလှည့်တာတင်တယ်နော်โอเคဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့က လုံးဝအတိအကျရတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနာဆုံးလေးတွေကျွန်တော်ပြန်လေပြီးတော့ဒီ web လေးပြောင်းပြီးတော့နော်ဒီ transform ကိုကျွန်တော်တို့ web ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရနေတာပေါ့နော်အဲကြောင့်အဲ့ဒီတော့ကိုကျွန်တော်ဒီမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့ဆွဲဖို့မလိုဘူးကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရအောင်လားဆွဲတော့ပါနော်ကိုလိုချင်တဲ့ composition ရအောင်နော်ကိုချိန်ညှိတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အပေါ်အောက်လေးပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွဲဆန့်လိုက်မယ် okay ရပြီ okay ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော် ဒီ transparent အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြောက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော် transparent အနေနဲ့ဖြောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တင်တာကကျွန်တော်တို့ action သုံးပြီးတော့ဖြောက်မှာပေါ့နော် action သုံးပြီးတော့ဖြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ power ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ power ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်ဒီဒါကိုကျွန်တော် layer map တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မှာနော်အဖြူရောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ active ဖြစ်မဲ့ area ပေါ့နော်အဖြူရောင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်မဲ့ area ပေါ့နော်အမဲဆိုလို့ရှိရင် မပေါ်တဲ့ area ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ဝါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးတွေကပေါ်ဝါစားအရန်ပါတဲ့နေရာဒီနေရာလေးတွေကကျွန်တော်မပေါ်စေချင်တဲ့နေရာနော်ဒါပေမဲ့အခုကအဖြူအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လေယာမတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအပြည့်အဝပြန်ပြီးတော့ပေါ်မယ့်နေရာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင် transparent ဖြစ်သွားမယ့်နေရာကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ gray ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်တို့ inverse ပြောင်းလာပြီးတင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော် control i လို့နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆို inverse ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆို black အတိဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီနေရာက transparent ဖြစ်မဲ့ area ဒါက link နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ day ပေါ်မဲ့ area ပေါ့နော်ဒီပေါ်ဝါစာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမဲ့ area ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် level လေးနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ညှိလိုက်မယ် control a level okay ဒါကိုကျွန်တော် highlight လေးတင်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝပြန်ပြီးတော့ပေါ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် level လေးတင်လာလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီနေရာလေးတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန် detail ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေက အမဲအတိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ transparent ဖြစ်သွားမှာเนาะလုံးဝပေါက်သွားမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ transparent ပပလေးနဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမဲတွေကအဲနည်းနည်းဖြော့တဲ့အမဲလေးဖြစ်နေရအောင်ပေါ့နော်အဲကြောင့် black အတိဖြစ်နေလို့မရဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ black white လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားပေးတင်တယ်ပြီးရင်ဒါလေးနည်းနည်း light လေးနဲ့ပြန်ထည့်မယ် okay mid 3လေးပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလာပြီးတော့ညှိလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုဒီသေးပို့ပြီးတော့ကြွလာအောင်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်လေယာဉ်မက်အနေနဲ့ပဲကြည့်တင်တာနော် okay ဒီအနေထားလို့ဆိုအဆင်ပြေပြီဒါဆို okay ကိုနှိုက်လာတော့မယ်ဒီလိုမျိုးအနေထားမှန်မှပဲ action ကတုံလို့အဆင်ပြေမှာเนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးဒါ transparent ဖြစ်မဲ့ area ဒါကကျွန်တော်ပေါ်ဝါစာပြန်ရမဲ့ area ပေါ့เนาะရှင်းပြောဒီနေရာပို့ပြီးတော့ထူတယ်သူကကျွန်တော်တို့ကပေါ်ဝါစာပို့ပြီးတော့မြင်ရမှာပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော် action လေးနဲ့စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာဆို transparent fabric ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะအပေါ်ဆုံးကเนาะအစိမ်းရောင်လေး okay ဒါကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ transparent ဆိုပြီးတော့ group တစ်ခုပေါ်လာမှာเนาะဒီ group ကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်မယ်โอเคဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့အချိန်ညှိလို့ရနေတယ်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာဒီမှာ transparent fabric ဆိုတော့ရှိတယ်เนาะအကောင့်မှာထပ်ပြီးတော့ group ဖွင့်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်မှိတ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံပါလေး transparent ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီအလွှာကြောင့်ကျွန်တော်ပုံနေ transparent တိတ်မဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီအလွှာကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ action တုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွားပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတင်တယ်နော် โอเคဒါကဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဒါကဒီ light အတွက်ပေါ့နော်ဒီ light လေးတွေနော်ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်အဓိကပြဿနာကဒီကောင်မှာရှိနေတာနော်ဟုတ်ပြီဒီအလှော်ကိုကျွန်တော်တို့ကမပါလို့ရှိရင်လည်းတက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအနှဲငယ်လေးတော့ပါဝင်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ layer map ကိုကျွန်တော်ယူလာလိုက်မယ်ပြီးရင် level ကိုနှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော် control a level ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ချိန်ညှိမှာဒီ layer map တမ်းမလေးကိုကျွန်တော်ချိန်ညှိမှာနော် okay level မှာဆိုရင်အဓိကကဒီနေရာမှာမပါဘဲနဲ့ထုနေတယ်ဆိုတာက ဖြူနေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမဲလေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် black လေးထည့်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရအောင်ဒီမှာ black ထည့်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ transparent ဖြစ်တဲ့အထိကိုကိုဒီမှာပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ညှိပေးရမယ် okay ဒီအနေထားလောက်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်ကြိုက်တယ် okay ကျွန်တော်ဒီအနေထားလောက်လေးကိုကြိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay ကို click လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကအလှော်ကိုလည်းကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်မှိတ်ကြည့်မယ် okay ဒီအလွှာကိုကျွန်တော် layer map တန်မနေကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းအမျိုးပဲ control l level ဒီမှာဆိုရင်အလင်းရောင်အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကနည်းနည်းလေးများနေတယ်ခံစားရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ light လေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short ကျင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ light လေးတွေ short ချလိုက်မယ် okay okay တမျိုးလောက်တာပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတာပေါ့နော် okay ဒီနေသားလေးပို့ကြတယ်နော်ဒါဆို okay ကို click လိုက်တော့မယ် အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ color လေးချိန်ညှိပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ eye icon လေးပိတ်ထားတယ်နော်အနီရောင်လေးနဲ့နော်ဒီမှာ custom color ဆိုပြီးတော့ပေါ့ okay ဒီ color box လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တော့မယ် okay ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီ color box ကိုနှစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအနီရောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီ subject ရဲ့အရောင်လေးတစ်ရောင်ပေါ့နော်โอเคဒီအကြောင်းလေးဆို set chain နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးဆက်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော် okay click လိုက်တော့မယ်เนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ fabric group ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်တော့မယ်ဒါဆို transparent ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကို control order e ဆိုပြီးတော့အလွှာတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပဲထုတ်လိုက်တော့မှာနော်โอเคဒါဆိုသူဒီအလှော်တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်သွားပြီเนาะခုနဆို group နဲ့ဖြစ်နေမှာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အလှော်တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့လောက်ရကန်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားပြီပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော် web လေးနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ချိန်ညှိခြင်းလို့เนาะအဲကြောင့် control t တကောင် right click ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပြီးရင် web ပေါ့เนาะ ဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညှိပေးရမယ်လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ note လေးပြန်ပြီးတော့ချပေးတင်တာပေါ့နော် okay ဒီနားလေးကျွန်တော် note လေးတစ်ခုချလိုက်မယ် okay okay ဒါလာလာဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီကျွန်တော် anna ခောက်လိုက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေကို brush လေးနဲ့နည်းနည်းလေး smooth ဖြစ်အောင်လုံးမိလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော် mat အုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကျွန်တော်20%လောက်နဲ့ပဲဖြတ်မယ် flow ကို ပြီးရင်အမဲရောင်ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်ကာလာမှာ okay ဒီနားလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လိုက်ဖြတ်မယ်โอเคဒါဆိုပေါ်ဝါတော်တော်လေးခုနအနေထားကိုရပြီပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ဒီပေါ်ဝါလေးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လင်းတဲ့အနေထားမှာရှိနေတာပေါ့နော်โอเคဒါကြောင့်ကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအလွှာကဒီအလွှာကိုကျွန်တော် color adjust လို့ပေးလိုက်မယ်နော် okay ဒီအလွှာတွေဒီပေါ်ဝါစားတွေကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်စေချင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် order နဲ့ click payment လေးထူထားလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်ခုနကဒီ action နဲ့လောက်တာလို့ရလာတဲ့ဒီ group ရဲ့ပေါ်ဝါစား group ရဲ့ကျွန်တော်အဖြူမဲပြောင်းလာတဲ့ပေါ်ဝါစား group ရဲ့ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တေချာတော့ပြီကျွန်တော်မလိုအပ်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော် okay ဒါဆိုကြည့်ရတာပိုတော့လွယ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆို subject ဒါက smoke ဒါက sky ဒါက ground okay ဒါက ပေါ်ဝါစာပေါ့နော်ဒီပေါ်ဝါစာကိုကျွန်တော်တို့က color adjust အနေနဲ့ clip payment တစ်ခု join လာတာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် brush ကို5%လောက်ပဲထားမယ်5%လောက်ထားပြီးတော့ color ကိုကျွန်တော်ဒီအယောင်လေးသူ့နာကအယောင်လေးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်အယောင်မတူညီနေတာဆိုတော့သူ့နာကအယောင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် brush လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ညှိပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော် percent ကို5%ပဲထားလာတဲ့အတွက်အနည်းငယ်လောက်ပဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်မှာပေါ့နော် okay okay ဒါဆိုရင်ပေါ်ဝါစားတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့အနေထားရပါပြီပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ noise လေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားပေးတင်တယ်နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ဝါစား noise လေး okay ရပြီကျွန်တော်တို့အဓိကလို့နေတာဒီ shadow ပေါ့နော်ဒီပေါ်ဝါစားမှာဆို shadow area လေးတွေနည်းနည်းများတယ်ကျွန်တော်ပေါ်ဝါစားမှာဆိုရှင် shadow area တော်တော်လေးနည်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ် new layer လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအလွှာတွေလည်း ဒီပေါ်ဝါစားကိုပဲ clip payment တက်ရောက်စေချင်တယ်အဲ clip payment တက်ရောက်တာမယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော် shadow လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင် brush ယူမယ်အမဲရောင် brush ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင် opacity တရား flow တရားနာမည်သွားလိုက်မယ်เนาะ okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အပြည့်တွေထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒီ shadow ဆိုတဲ့အလှော်ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက် click လိုက်မယ် ပြီးရင်ဒါကကျွန်တော် highlight ထဲမှာတက်ရောက်မှုဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော် shadow ထဲမှာပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်ကြတာအကြောင်းကျွန်တော် highlight လေးကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်လိုက်ကြည့်မယ် okay အဆင်ပြေတယ်ဒါလောက်နေထားလေး okay ဒါလောက်နေထားလေးကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရောင်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ရတဲ့ shade လို့ဒီအမဲရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမဲရောင်မတုံးတင်ဘူးသူကအရောင်လေးပဲတုံးတင်တယ် okay သူပေါ်ဝါစားကဒီအပြာရောင်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် color pick ကကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါကခုနကျွန်တော်ဒီကနေရွေးချယ်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီအရာထက်ပိုပြီးတော့နှက်မှောင်တဲ့အရာဖြစ်နေရမှာ okay ဒါလောက်အနေထားလာပေါ့နော်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကို order shift bus pick okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဝါစားရပြီဒီ subject နဲ့နေရာအမှန်ရပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီ lighting ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ patch ကနေပြီးတော့ soft bound နဲ့ထူထားတဲ့ hand လေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက ဒါကလုံးဝ real ဆန်ဆန်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် soft box ဒီမသုံးမနဲ့ရိုက်တဲ့အနေထားလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိပ်ပြလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်ဒီ fantasy ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အာဒီကိုရောင်ကိုဝါတွေထွက်နေတဲ့လိပ်ပြလေးတကောင်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့ဒီ fantasy ဆန်တဲ့ပုံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တစ်ပင်လေးတစ်ပင် shape လေးထည့်မယ်နော် okay တစ်ပင်ရှင်းမဲ့ထဲခင်မှာကျွန်တော်ဒီ ground ကိုအယောင်နည်းနည်းလေးညှိကျင်တယ် ground ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် control b color balance okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီအပေါ်နဲ့အယောင်ညှိမှဆိုတော့ကျွန်တော်အဲဒီ ground မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shadow area လေးတွေနည်းနည်းပို့တော့များတယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော် shadow ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တော့မယ်အဲ shadow မှာအနီလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်အော် sorry ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာက sky ဖြစ်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်ရွေးရမှာ ground ရွေးရမှာပြီးတော့မှ control b shadow ရွေးမယ် shadow မှာအနီလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ် ပြီးရင်အဝါလေးနည်းနည်းလေးပြန်လိုက်ထည့်မယ်โอเคကျွန်တော်အနီလေးထည့်တင်တယ်ပြီးရင် marginal လေးနည်းနည်းပါတင်တယ်ဒါဆိုရင် okay ပါနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်အဲဆန်ကဒီကိုင်းနေလာနေတာဒါဆိုပေါ်ဝါလေးကလွင့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်ဝါရဲ့အရိပ်ကဒီအောက်ပိုင်းမှာအနှင်းငယ်တက်ရောက်မှုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ subject layer ရဲ့အောက်မှာ shadow ရှိတင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် subject layer ရဲ့အောက်မှာအလွှာတစ်လွှာထည့်ချင်တာပေါ့နော်ဒီ subject main subject ဆိုတဲ့အလွှာအောက်မှာ ကျွန်တော် new layer တခုထည့်ချင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် smoke layer ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော် new layer ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင် main subject အလွှာရဲ့အောက်မှာ new layer လေးတခုဝင်လာပြီเนาะဒါကောင်ကျွန်တော်ပေါ်ဝါစားရဲ့ shadow ဆိုတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်เนาะ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brush ကိုယူတယ်ဒီ brush ဒီဒီဒီစိတ်ပိုင်းလေးကိုပဲ shadow ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားကြီးဆွဲတာဖို့မလိုဘူး ကျွန်တော်တော်အောင်တန်ရောင်လောက်ဆွဲလာလို့ရှိရင်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖယ်တာတဲ့ကနေပြီးတော့ဘလာပြီးရင်သူ့ကိုဂါဇန်ဘလာပေါ့နော်ဂါဇန်ဘလာနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်လဲပြီးတော့ဝေဝါလိုက်တင်တာပေါ့နော်โอเคပြီးရင်အယောင်ကဒီ ground မှာရှိတဲ့အရိပ်ပေါ့နော်ဒီ ground မှာရှိတဲ့အရိပ်ဆိုရင်ဒီလောက်အယောင်လောက်ရှိတင်တာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော် okay ကို clear လာတော့မယ်ဒီ shadow လှောက်ကိုကျွန်တော်အယောင်ပြန်ချိန်မှဖြစ်တဲ့အတွက် order shift bus speed ပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က multiply ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပြောင်းလိုက်မယ် soft light okay overlay sort line sort line နဲ့ဆိုကိုက်တယ်ဒါကြောင့် sort line လို့ပြောင်းလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင်အရက်လေးတစ်ခုဖြစ်လာပြီဒါဆိုကျွန်တော် shadow လေးနည်းနည်းလေး short လိုက်မယ် opacity ကို60လောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့အနေထားရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ background ကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်တော့မယ် layer တွေကြည့်ရတာရှင်းသွားရအောင်ပေါ့နော်ဒါ ground ဒါ sky ဒါ smoke ပေါ့နော် okay ဒီ၃ခုပဲ background ပေါ့နော်ဒါဆို control G သူ့တော့ကျွန်တော် background လို့ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက subject ပေါ့နော်ဒါ share လို့ရှိမယ်ဟုတ်ပြီ share လို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ subject ရဲ့ share လို့ပါကျွန်တော်တခါတည်းထည့်သွားတော့မယ်ကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush ပေါ့နော်ခုနလိုပဲ okay အရာအောင်တော့ကျွန်တော် order လေးနဲ့ဒီနာကအရာလေးတစ်ယောက်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် ဒီနားမှာ shade လို့ရှိတင်တာပါနော်ဒီနေသားမှာ opposite flow ကိုကျွန်တော်20%လောက်ပဲသုံးမယ် okay โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော် erase 2ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဒီဘက် channel တွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်မယ်โอเคဒါဆို shade တို့တစ်ခုရပြီเนาะပုံမှန် shade တို့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ line ကဒီဘက် channel ကနေ line နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ပိုင်းလေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့ shadow ဖြစ်တင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ subject အလွှာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီ subject ကိုကျွန်တော် shadow တစ်ခုထပ်ထည့်မှာနော်အဲကြောင့်မို့ subject အလွှာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင် new ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်နော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ဒီနေထားမှာကျွန်တော် brush ကိုယူတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တပြင်လုံးကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်နေမှာကျွန်တော်ကဒီ subject အတွင်းထဲကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော် clip image လေး join လာပေးလိုက်မယ်နော်ဒါကို subject ရဲ့ shadow လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် flow 20%နဲ့ပဲသွားမှာပေါ့နော် okay ခုနရအောင်လေးပဲချင်းပြဒီနာလေးကပူပြီးတော့နှမောက်နေတင်တယ်ပြီးရင် brush side ခက်ကြီးကြီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်တင်တာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် opacity ကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပြီးလို့ရသေးတယ် okay တလားလားဆိုအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် subject ကိုနည်းနည်းလေးတော့ under ကြားနေနေတယ်နော် โอเคဒါမဲ့ကျွန်တော် subject ကို under ချတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက subject အလွှာ power မပါဝင်နေဘူးเนาะဒါက power အလွှာတက်တက်စီဖြစ်နေတာเนาะကျွန်တော် under ချတဲ့အခါမှာဒီပုံတစ်ပုံလုံးကို under ပြန်ချတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွှာတစ်ခုတည်းဖြစ်နေမှာကျွန်တော်ချရတာလွယ်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ subject အလွှာတွေကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်တော့မယ်ဒါဆို subject အလွှာဒီဒါက shadow လေးတွေ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ subject အလွှာကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပါเนาะ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ subject အလွှာဒါက subject မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ခုနထည့်ထားတဲ့ shadow အလွှာဒီနှစ်ခုเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒါကပဝါဒါကပဝါမှာကျွန်တော်တို့အယောင်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလာတာပြီးလို့ရှိရင်ဒါကပဝါမှာကျွန်တော် shadow လေးပြန်ထည့်ထားတာเนาะအဲ့ဒါအားလုံးဒီတစ်ခုလည်းဖြစ်နေရပါဘောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်မယ် control G ဒါကို main subject လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒါက shadow ပေါ့နော်ဒါ shadow ဒါဒါက power ရဲ့ shadow เนาะဟုတ်ပြီဒါကိုလည်းကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် shadow လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ကြည်ရပို့ပြီးတော့လွယ်သွားအောင်ကျွန်တော် map လေးတွေခံလိုက်မယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ layer လေးတွေတိတိလေးတွေဖြစ်နေလို့เนาะကျွန်တော် map လေးခံလိုက်ရင်ကြည်ရတာအဆင်ပြေသွားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုကြည်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဒါက background ဒါက shadow ဒါက main subject ပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ main subject ဆိုတဲ့အလွှာကိုကျွန်တော်အနီရောင်လေးပြောင်းလာပေးလိုက်မယ် okay ဒါ main subject ပေါ့နော်ဒီ main subject ကိုကျွန်တော်ကအယောင်လေးနည်းနည်းလေးချချင်တာเนาะအလင်းအမှောင်လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် level ကိုခေါ်လိုက်မယ် level ဒီဒီ main subject ကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် clip ပြီးမှ join လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ level ဆိုတဲ့ adjustment အလှကဒီ main subject ဆိုတဲ့ group တစ်ခုလုံးကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะ group ထဲမှာရှိနေတဲ့ layer တွေအားလုံးကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်သွားမှာเนาะဒီ level က okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ mid 3လေးတွေနည်းနည်းလေး short ချရမယ်ပြီးရင် linus လေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ adjust short ချလိုက်မယ်နော် okay ဒီလောက်လောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင် black point လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လာပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အယောင်ချိန်ညှိမှုပါတစ်ခုထည့်ထားလိုက်မယ် color balance လေးပေါ့နော် color balance ကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ဒါတွေလည်း main subject ဆိုတော့ group ကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်ချင်တာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ clip payment လေး join လာလိုက်မယ်ပြီးရင်အနီရောင်လေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူကျွန်တော်ထည့်ရမှာက shadow မှာထည့်ရမှာသူ shadow လို့ယူလိုက်မယ် shadow အနီရောင်လေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ပြီးရင်အဝါရောင်လေးနည်းနည်းလေးလိုက်တာပေးလိုက်မယ်โอเคโอเคပြီးရင်ဒီ color balance မှာเนาะဒီ color balance မှာကျွန်တော် ဒီပဝါစားမှာလည်းကျွန်တော်အယောင်လေးတစ်ခုခုတက်ရောက်မှုဖြစ်ကျင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် highlight ပေါ့နော်ဒီပဝါကဖြူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် highlight ကိုရွေးချယ်ထားပေးဖို့လိုတယ် highlight မှာလည်းကျွန်တော်အနီရောင်လေးနည်းနည်းလေးလောက်ထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဟိုဟာလေးနည်းနည်းလေးလောက်လိုက်လာပြီးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုအဆင်ပြေပြီပြီးရင်ဒီအပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်တစ်ပင့်လေးတစ်ခုထည့်မှာပါနော်โอเคဒါကိုကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်မယ် flip လောက်လိုက်မယ်เนาะ flip horizontal ပေါ့ okay ပုံမှန်ဆိုဒီကျွန်တော် manipulation လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမျိုးအလွတ်လေးလောက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဒီ subject နဲ့ background နဲ့ကဒီ subject နဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်တဲ့ပုံရိပ်နဲ့က miss statement ဖြစ်တယ်လို့ခံစားသွားစီရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမျိုး foreground ကိုကျွန်တော်ထည့်တဲ့အခါမှာဒီ main subject ကိုအနည်းငယ်တက်ရောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ချိန်ညှိတာများတယ်အဲဒီမျိုးဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ကိုင်းလေးတွေကသူ့ကိုနည်းနည်း꿰နေတဲ့ဟန်ပေါ့နော် okay ဒီနေသားလေးကြိုက်တယ် ပြီးရင်ဒါ enter ခေါက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ နေရှိတယ်ပေါ့နေရဲ့အလင်းရောင်ရှိတယ်ဒီနေရဲ့အလင်းရောင်ရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော် against ရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပင်လေးတွေကမဲနေတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်ပင်လေးကိုကျွန်တော်မဲမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် hue and saturation နဲ့တွားမယ်နော်ဒါက smart object ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီက adjustment အလှော်နဲ့မခေါ်တော့ဘူး layer တွေရှုပ်သွားမှကြောက်လို့ပေါ့နော်ဒါက smart object ပဲဆိုတော့သူ့ထဲမှာပဲကျွန်တော် control u hue and saturation ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် အဲပြီးရင်ကျွန်တော် line snap လေးတွေ short လိုက်ပါဘောနော် line snap တွေ short ရင်ဒါတွေအဲဒီရဲ့ဒီ against ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ tip pin တွေကနည်းနည်းလေးမဲနေတဲ့တဘောပေါ့နော် okay အရောင်နဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီ fantasy ဆက်ဆန်သွားမှာဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အနီရောင်လေးပြောင်းလာလိုက်မယ်နော်ဒီကနေအနီရောင်လေးကျွန်တော်ပြောင်းလာလိုက်တယ် okay okay ဒီမှာ line နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြီးလို့ရနေတယ် okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပြီဒါ okay ကို click လိုက်တော့မှာ okay နောက်တော့ကျွန်တော်တခါလဲ full cut ချိန်ကြီးချက်တွေထည့်တော်လိုက်မယ်ဒီ tip pin ကိုကျွန်တော်က ဒီကင်မရာနဲ့နီးတဲ့နေရာကနေရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်ကျွန်တော် foreground ယူတော့ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝါးလာလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် fader တဲကနေပြီးတော့ fader color တွေပြီးရင် fee blur သွားမယ် okay fee blur မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့မှုံဝါးလာလိုက်မယ်ဒီလွှာလေးကို focus နည်းနည်းအောင့်နေတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော် okay ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်ဒါကျွန်တော် okay ကို click လိုက်မယ် โอเคရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာကြောက်ဆောင်လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ဒီနားမှာကျွန်တော်ကြောက်ဆောင်ထည့်လဲဆိုတော့ဒီနားကကျွန်တော်ဆက်ရလေးတွေကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မတိစီကျွန်တော်နော်အဲတော့ကျွန်တော် foreground တစ်ခုခံလိုက်တာโอเคဒီနားမှာကြောက်ဆောင်လေးတစ်ခုရှိမယ်โอเคဒီကြောက်ဆောင်ကလည်းဒီစက်ချိန်နဲ့နည်းနည်းလေး ကိုယ့်ရဲ့နေတဲ့ hand လေးပေါ့နော်ဒီ subject နည်းနည်းလေးထိတာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်ပြီးရင် enter ခါလိုက်မယ် okay သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒါဒီ smart object ဖြစ်လို့ကျွန်တော် control u နဲ့ပဲကျွန်တော်ချိန်ညှိလိုက်တော့မယ် control u hue and saturation ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်ချိန်ညှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ adjustment အလှော်နေကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိတာများတာပေါ့နော်ဒါက normal layer တွေမှာကျွန်တော်ချိန်ညှိလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တုံးရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်မရွေးလာပြီးတော့ ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်ဒါက smart object ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘဲနဲ့အလှော်လေးတွေမပြီးများစေချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် smart object နဲ့တုံးတယ်ပြီးရင်သူ့ချိန်ညှိမိမယ်ဆိုရင်ဒီကချိန်ညှိချက်တွေအကုန်လုံးဒီဒီ image တွေကနေပြီးတော့ adjustment ဆိုတဲ့ထဲမှာအကုန်လုံးရှိတယ်နော် hue and saturation level ဘာညာအကုန်လုံးဒီထဲမှာရှိတယ်နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော် level hue and saturation ပေါ့နော် hue and saturation ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီလည်းမှောင်နေရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် enter ချလိုက်တော့မယ် okay ပြီးရင် saturation နည်းနည်းလေး down လာလိုက်မယ် color မှာလည်းကျွန်တော်အနီရောင်ဘက်ခြမ်းလေးနည်းနည်းလေးလိုက်တာလိုက်မယ်နော် fantasy ဆက်ဆန်လေးပေါ့ okay ဒီနေသားမှာကျွန်တော် light snap တွေကို short တဲ့အခါမှာလောဘကြည့်လို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်တွန်ရုံတန်ရုံတော့ detail တွေကြံတဲ့နေသားလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ short တာတင်တယ်နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင် press လေးတွေသုံးမယ် clip image လေးတွေ join ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ညှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျအဲအယောင်ကိုက်ညှိမှုတိတ်မရှိသေးဘူး ဒီမှာ shadow တွေကအမဲဖြစ်နေတယ်ဒီကပုံရ shadow တွေကအနီလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် color balance နဲ့ညှိလိုက်မယ် control b color balance okay သူ့ကိုကျွန်တော် shadow မှာချိန်ညှိချင်တာ shadow မှာဒီအနီရောင်လေးဖြစ်နေရမယ်ပြီးရင်အဝါရောင်လေးနည်းနည်းလေးပါရအောင်ပေါ့နော်ဒါမှနောက်ကပုံနဲ့ match ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဒီနေထားလေးဖြစ်တင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ smart object ဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကျွန်တော်ချိန်လိုက်တဲ့ hue and saturation ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color balance ဆိုတော့ ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ချိန်ချက်တစ်ခုထည့်ရင်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာမှာနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်ကကျွန်တော်တို့ foreground ဝါတာတာနော်ရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ position နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်တုံအရင်လာမယ်ကြောက်တုံပြီးတော့မှဒီတစ်ပင်လေးတွေလာမယ်ပြီးတော့မှ main subject ရောက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပင်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်တုံကပို့ပြီးတော့မှုံဝါးနေတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က fader တွေကနေပြီးတော့ blur ခဲ့တာတွေသူ့ကို fee blur ပေါ့နော် โอเคသူကိုကျွန်တော်ခုနထပ်နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့ပို့မှုံသွားတာလိုက်မယ်ဒါလောက်လောက်အနေထားလေးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်မှုံသွားတဲ့အခါမှာဒီသေးပြောက်တဲ့ထိတော့တတိထားပါနော်ဒီသေးပြောက်တာတိတ်တော့ကြည်လို့မလှတော့ဒါလောက်လောက်အနေထားလောက်ဆိုအဆင်ပြေပြီဒါဆို okay ကို click လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုကအဲဒါဒီဒီဘက် channel မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှောင်မိုက်နေတင်တယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဒါဒီ shadow ပေါ့နော်ဒါအောင်ကျွန်တော် shadow လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီ shadow ကဒီကြောက်တုံးဆိုတဲ့အလွှာကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲဒါမှကြောက်တုံးကျွန်တော် clip ပြီးမှပေးတာလေဒါကို rod လို့ပေးလိုက်မယ်နော် okay ဒါ shadow အလွှာကျွန်တော် shadow အလွှာယူလိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကိုယူမယ်အဲ brush မှာ20% brush နဲ့ပဲသွားမယ် shadow ရောင်ကဒီရောင်လောက်ဖြစ်တင်တာပေါ့နော်ဒီပုံရိပ်မှာရှိတဲ့ shadow ရောင်တစ်ရောင်ကျွန်တော်ယူလိုက်မှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှဒီနားလေးတွေကိုကျွန်တော် brush ကြီးကြီးနဲ့ကက်လက်လှမ်းကနေပြီးတော့ပဲပြန်ဆွဲမှာပါနော် okay ဒါဆိုပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်တုံးမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sun light လေးဒီနည်းနည်းလေးလောက်ကတ်နေတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် light လေးတစ်ခုထည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် hue and saturation နဲ့ပဲထည့်လိုက်တော့မယ် hue and saturation ခေါ်မယ်ဒီ hue and saturation ကလည်း ဒီ rock ကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်စေချင်တာနော်။ Okay ကျွန်တော်သူ့ကို clipping map လေး join လိုက်မယ်။ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်ဘာလို့ adjustment အလှော်နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ map မှာကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ညှိချင်လို့နော်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီပုံရိပ်လေးကိုတစ်ခါလည်းမထည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော် adjustment အလှော်နဲ့ခေါ်လိုက်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ map မှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုပဲပြန်ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ Okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ hue and saturation ရဲ့ layer 10 minute ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ colorize ကိုကျွန်တော်အမှတ်လေးပေးထားလိုက်မယ်နော်။ โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကချိန်ညှိမှာဒီကနေရဲ့အလင်းရောင်ကဒီကြောက်တော့မှ refreshing light header ပုံစံမျိုးပေါ့နော်โอเคအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ light လေးလိုအပ်တယ်ကျွန်တော် light လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် saturation နည်းနည်း light တာလိုက်မယ် color ရဆိုရင်ဒီ sun ရဲ့အရောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိတာလိုက်မယ်โอเคဒီနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ယာယီပဲနောက်မှကျွန်တော်လာပြီးတော့ custom ပြန်ချိန်မှာပါနော်โอเคဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒီ layer map ကို control i ကျွန်တော် invert ပြောင်းလိုက်တော့မယ်နော် ပြီးတော့မှ brush brush ကိုကျွန်တော်20%လောက်ပဲထားမယ် လီယာမက်ဒီအမဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတို့ပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထုတ်ပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က breast ကိုအဖြူရောင်လေးရွေးချယ်ထားပေးရမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာနေအလင်းရောင်ဟတ်တဲ့ပုံစံလေးပါနော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကိုအဲ shadow ထဲမှာတက်ရောက်မှုမရှိစေချင်ဘူး အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် shadow လေးတွေကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုပို့ပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့လင်းရောင်ရိုက်ခတ်မှုတစ်ခုရအောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အယောင်လေးတွေပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ကြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ layer တန်မနေကိုနှစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်အဲ saturation တွေနည်းနည်းလေး short လာလိုက်မယ်ပြီးရင် light net တွေနည်းနည်းလေးပြန်တော့တင်လို့ရသေးတယ်ဒီမှာ hue မှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရနေတာပါနော် okay ဒါဆိုဒီမှာ light တစ်ခုကတ်လာပြီပြီးရင် အဲဒီအလွှာကို control J ဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပွားလိုက်မယ်နော် okay ဒါဒီ clip payment မ join နေတဲ့အတွက်ဒီဘေးနားမှာတွေပါအကုန်လုံး referee ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီအလွှာကလည်းဒီ control G နဲ့ကျွန်တော်တို့ပွာလိုက်တဲ့အလွှာကလည်းဒီကြောက်တုံးကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်စေချင်တာအဲဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ clip payment join လာပေးရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် clip payment လေး join လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်အမဲရောင်အတိပဲပြန်လို့ခြင်းတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီ color picker မှာကျွန်တော်အမဲရောင်လေးယူလိုက်မယ် okay ဒီမှာဒီမျိုး referee ဖြစ်လာတာမလို့ခြင်းဘူး order bus speed ဒါဆိုရင်လီယာမတ်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဒါကအောက်ကခုနကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိထားတဲ့အလှော်ပါเนาะဒါအခုကျွန်တော်အတစ်ပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ညှိမဲ့အလှော်ပါเนาะ okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brush ကို100%ထားလိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ light shade လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒီနေသားမှာ brush ဒီအဖြူရောင်ဖြစ်ရမယ် โอเคဒါဆိုအမဲရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းမယ်အဖြူရောင်ဖြစ်ရမယ် brush ကโอเคပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် opacity နည်းနည်းလေးလျှော့မယ်ပြီးရင် hue and saturation မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရနေတာပါနော်โอเคဒီနေထားလေးအဆင်ပြေတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ line ကပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်လာမှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှဒီနှစ်ခုလုံးကို opacity နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ short ကျင်နေတယ် okay ဒါဆိုအဆင်ပြေပြီပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက် channel မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် foreground လေးတစ်ခုထပ်ခံမယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးထည့်လိုက်မယ် okay ဒီနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုပဲရွေးထုတ်သွားမှာပေါ့နော် ဒါကျွန်တော် order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection ကိုပြန်နှောက်နေတာเนาะဒီအစိပ်ပိုင်းက okay ဒါကိုကျွန်တော်โอเคဒါကျွန်တော်ဟိုဘက်ချမ်းပုံရိပ်တဲ့ကူထည့်သွားမယ်ဒီနေသားမှာကျွန်တော် control C ဆိုတော့ copy ယူလာလိုက်မယ်เนาะ control C ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ချမ်းမှာဘယ်နားမှာချမလဲဆိုတော့ command ကိုကျွန်တော်မပေးခဲ့လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ control C နဲ့ပဲကျွန်တော်ယူလာလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့မှဒီ ပုံကိုပြန်သွားမယ်โอเคဒီပုံမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထဲမှာဒါက raw เนาะဒါကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်တော့မယ် control g ဒါက raw โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒါကဒီ main subject ကို clipping မှာ join လာတာဒါကတစ်ပင်အလွှာเนาะโอเคဟုတ်ပြီဒါက3ပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီ63လေးရာရဲ့အပေါ်မှာခုနပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်ထည့်မှာเนาะအဲ့ဒါ control ဝီဒါဆိုရင်ကြောက်သုံးလေးရောက်ယူလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့လွှာလေးဒီအပေါ်တန်ရောက်သွားမှာနော်โอเคပြီးတော့မှ control t transform လုပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ချိန်ညှိမှာပေါ့နော် control t ကျွန်တော် flip လေးနည်းနည်းလောက်ကြည့်မယ် โอเคဒီအနေထားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရရိုက်ခတ်မှုပါကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ထိတဲ့အနေထားပါเนาะဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် right click convert to smart object ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကနေပြီးတော့ control c နဲ့ copy ယူလာတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ control v နဲ့ကျွန်တော် paste ချတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် तू က normal layer နဲ့ဝင်လာမှာကျွန်တော်တို့ကချိန်ညှိချက်တွေကို adjustment နဲ့မချိန်ညှိခြင်းဘူးဒီအလွှာထဲမှာပဲတစ်ခါတည်းချိန်ညှိခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို convert to smart object လောက်တာပြရမှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှ control u hue and saturation okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် saturation ကို down ချမယ်ပြီးရင် line နဲ့တွေကိုကျွန်တော် down ချလိုက်မယ် okay ပြီးရင် hue မှာကျွန်တော်အရောင်လေးနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြင်လာလိုက်မယ်ဒီကအရောင်လေးနဲ့ညီသွားအောင်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုအဆင်ပြေပြီပြီးရင်ဒါဒီတဲ့ foreground သူလည်းမှုံသွားရအောင်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေမေးလို့မရအောင်ဒါကိုကျွန်တော်မှုံသွားဖို့လိုတယ် fader တွေကနေပြီးတော့ blur ခဲ့တာတွေပြီးရင် free blur ပေါ့နော် okay fibula မှာဆိုခုနကျွန်တော်ဒီ23%လောက်ကျွန်တော် brother နော်ဒီဘက်ချင်အောင်သူ့လည်းကျွန်တော်23%လောက်မှုံသွားလိုက်မှာပေါ့နော် okay โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီဘက်နည်းနည်းလေးလောက်ရွှေ့ခြင်းနဲ့ control T အဲဒီမှာဒါကို smart object ကိုကျွန်တော် control T ဆို transform လုပ်တဲ့အခါမှာ ဒီ effort တွေအကုန်လုံးပျောက်သွားလိုက်မယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ transform လုပ်ပြီးရင်တူတူပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာပေါ့เนาะโอเคဒီနေထားလေးတော့ပူကြရတယ်နာโอเคကောပြီးရင်ကျွန်တော်က ဒါကတော့အောက်တယ်မှာဗျာဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ပင်ခြုံနွယ်လေးတွေဘာညာနည်းနည်းရှိနေရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းဖြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီကအဲဒီခြုံလေးကျွန်တော်ယူသွားလိုက်ပါနော်โอเคဒီနားမှာဆိုခြုံလေးတွေရှိနေရမယ်အနာခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို control u u and saturation ကျွန်တော် down ချလိုက်မယ်โอเคပြီးရင် color လေးတွေပါနည်းနည်း adjust ပြန်ညှိပေးလိုက်မယ် နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ down လာဖို့လိုတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော် fader တဲကနေပြီးတော့ bla cousin bla ပေါ့နော်တရား fee bla ပဲထည့်လိုက်တော့မယ် fee bla ပေါ့နော် okay သူ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှုံသွားတာလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြောက်တုံးနဲ့ခက်လက်လှမ်းမှရှိနေတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော် okay okay ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော် color balance လေးပြန်ညှိပေးတင်တယ် color balance control b အရောင်လေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ညှိပေးလိုက်မှာပေါ့နော် Okay ဒါကိုကျွန်တော် control G နဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ခြမ်းမှာနည်းနည်းလေးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ဒီမျိုး set ချက်ကိုနည်းနည်းလေးထိနေတဲ့အနေအထားလေးချိန်လာတာအပူပြီးတော့မိုက်တယ်နော် Okay ဒါဆိုရပြီအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြမ်းမှာလည်းကျွန်တော်ခြုံလေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်အခုကျွန်တော်ထည့်နေတာဒီ ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထည့်တဲ့အလှတိုင်းဒီအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်သွားတာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တက်ရောက်မှုရှိခြင်းလို့เนาะ Okay နောက်ထပ်ခြုံတစ်ခုဆိုဒါလေးထည့်လိုက်မယ်โอเค and that ပြီးရင် control u hue and saturation သူ့ကိုကျွန်တော် line နဲ့တွေ short လိုက်ရမယ် okay pin saturation နည်းနည်း short လာလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါတော့တရွက်စင်စိမ့်ပဲတုံလိုက်တော့မယ်နော် okay တရွက်တွေပါဒီ fantasy ဆက်ဆံမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ fantasy ဆက်ဆံမယ်ဆိုတော့หนีလာလိုက်တော့မယ် okay ရပြီပြီးရင်ဒီတရွက်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ sand shape လေးနည်းနည်းလေးရိုက်ခတ်မှုရှိရမှာပေါ့နော်အကြောင်းကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်အဖြူရောင် brush လေးနဲ့ပေါ့နော် opacity 100 flow 100 okay ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေကိုလှပြီးတော့ clipping mat တွေ join လာလိုက်မယ်နော် clipping mat okay ပြီးရင်ဒါကိုနှစ်ချက် click လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က highlight မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိချင်တာ shadow မှာတက်ရောက်မှုမရှိစေချင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် shadow လေးတွေကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်လိုက်မယ်โอเคတလားလားလေးဆိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုโอเค အခုဒီဒါ normal မှုပဲဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်အဖြူရောင်ထည့်ထားတယ်အလင်းရဲ့တင်ကေတာပေါ့เนาะအဖြူရောင်ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့မှအလင်းရဲ့ effort တခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် overlay ဒါမှမဟုတ်ရင် solve လိုက်ပေါ့ကျွန်တော် overlay ကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုဒီနားမှာအလင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေတခုဖြစ်သွားမယ်အဲအကောင်ဆုံးကတော့ hue and saturation ကိုကျွန်တော်တခုတည်းနဲ့ပြတ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနီးနဲ့မတုံးတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မှာဒီနားမှာ hue and saturation ဒါဒီတိရွက်ကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြီးရင်သွားမယ် color ပါဝင်မှုပါမယ်ကျွန်တော် colorize ကိုအမှတ်ပေးတာတင်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ saturation တွေထည့်လို့ရတယ် lightness တွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှ color ကိုကိုလိုသလိုပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရနေတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုအဆင်ပြေပြီပြီးရင်ဒါတွေ highlight မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိစေချင်တာအကြောင်း shadow တွေကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်လိုက်မယ် okay ဒါကပို့ပြီးတော့ common result ကိုရမှာပေါ့နော်ခုနဆိုလို့ရှိရင်အလင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲနှစ်လှော့သုံးလှော့ပွားလိုက်မှာပဲအဆင်ပြေသွားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုတစ်ခုတည်းနဲ့ကိစ္စပြတ်လာနော် okay ပြီးတော့မှဒီ layer mask 10 minute ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ brush သူ့ကို20%လောက်နဲ့ဖြတ်မှာနော်20%လောက်နဲ့ဒီဒီဘက် channel မှာဆိုအလင်းရိုက်ခတ်မှုတွေကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော် brush ကိုအမဲရောင်နေထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီနာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းလိုက်တာပေါ့နော် okay okay ပြီးရင်ဒီ hue and saturation ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက် click ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ light နဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရနေတာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒီအလွှာเนาะ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတင်မြင့်အလွှာပါเนาะဒီတင်မြင့်အလွှာကိုကျွန်တော် live net နည်းနည်းလေးထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ live net တွေကများတယ်ဒီမှာ live net တွေကများပြီးတော့ဒီနားမှာ live net ကနည်းနေတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အလွယ်ပဲဖြည့်တော့မယ်ဒီမှာ color ပါဝင်မှုလည်းရှိနေပြီအလင်းပါဝင်မှုလည်းရှိနေပြီเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော် new layer ခေါ်ပြီးတော့ brush အဖြူရောင်းနဲ့ပဲပို့လိုက်တော့မယ်เนาะသူ့ကို clip ပြီးမှ join လာလိုက်မယ်ပြီးရင် brush ဖြူရောင်းလေးနဲ့ဒီဘက် channel ကိုထည့်လိုက်မယ်သူ့ကို ကျွန်တော် overlay ဒါမှမဟုတ် color dots ပေါ့နော် overlay ဒါမှမဟုတ်ရင် color dot h ပေါ့နော် overlay ပဲတောင်းလိုက်တော့မယ်ဒီနေသားမှာ okay အဆင်ပြေတယ်ဒီနားမှာပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော် shadow မှာတက်ရောက်မှုမရှိစေချင်ဘူးသူကို shadow တွေပယ်ဖြတ်လိုက်မှာ okay ရပြီပြီးရင်ဒီဒါလေးအဖြူရောင်ဖြစ်နေလို့ဆိုလို့ဖြစ်နေတာနော်ကျွန်တော်လိမ်မော်ရောင်လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်လိမ်မော်ရောင်မှာမှအလင်းပါဝင်တဲ့လိမ်မော်ရောင်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလင်းမပါဝင်တဲ့လိမ်မော်ရောင်ဖြစ်သွားမှာနော် ကျွန်တော်ကအလင်းကိုထည့်သွင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းပါဝင်တဲ့လိမ်ပုံရောင်လေးပဲယူလိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဒီအပေါ်အောက်ဒီ lightness ပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးချမ်းဒီဒါ saturation ပေါ့နော်ဒီမျိုးဘေးသွားမှာဒါ saturation ဒါဒီ lightness ပေါ့နော် okay ဒါအဓိကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် lightness မှာအများကြီးတင်လာတာအလင်းလို့ကျွန်တော် okay ပြီးတော့မှ order shift bus pay ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ control u hue and saturation နဲ့ဒီတစ်ခါမှာ control u နှိပ်တယ်ဆိုတာက ခုနကကျွန်တော် normal layer မှာကျွန်တော်အယောင်လာပြန်ပြောင်းညင်လို့เนาะဒီ brush နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ညှိထားတဲ့အလွှာတွေကို saturation နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချိန်ညှိလို့ရပါမယ် okay ဒီနေထားလေးပေါ့ဒါဒီ normal layer ဖြစ်တဲ့အတွက် အောက်မှာခုနကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့ hue and saturation ကပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှ opacity ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short လာလို့ရသေးတယ်အမ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ tip ပင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့မှုံဝါးထားပြီးတင်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ပြက်ပြက်တသားကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီမှာ foreground ဝါပြီးတော့ဒီမှာပြက်ပြက်တသားကြီးဖြစ်နေတော့ဒါလုံးဝတဘာဝမကြတဲ့အနေထားကြီးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ရွက်အလှလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ပြီးရင် fader တဲကနေပြီးတော့ blur blur gallery ပြီးရင် fee blur ပေါ့နော် okay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်က25ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ချိန်တာ okay ဒါတော့အဆင်ပြေတယ် okay okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပင်ကဏ္ဍပါเนาะအဲဒီတစ်ပင်ကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ sam light ကလာနေတယ်ဆိုဒီနားမှာတစ်ပင်မှာဒီ sam shape လေးတွေနည်းနည်းလေးကတ်နေရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်အလှော်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီ3 layer ပေါ့เนาะ okay ဒါကိုကျွန်တော်အဲ new layer ပဲခေါ်လိုက်တော့မယ် new layer ခေါ်ပြီးတော့ brush ကိုရွေးတယ်ပြီးရင် brush မှာကျွန်တော်ဒီလိမ္မော်ရောင်ဖြော့ဖြော့လေးပေါ့နော် okay ဒီနားမှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ် ပြီးရင် opacity 100 flow 100လောက်ဖြစ်တင်တယ် okay သူကကျွန်တော် color dodge ဒါမှမဟုတ်ရင် overlay soft light အဲဒီနေထားမှာကျွန်တော် overlay လောက်တုံးလိုက်မယ်နော် overlay လောက်တုံးပြီးတော့ move to ကိုရွေးမယ်ဒီဘက်လေးနည်းနည်းလေးရွှေ့ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒီကောင်နှစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဒီကျွန်တော် shadow ထဲမှာတက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော် shadow လေးတွေနည်းနည်းလေးပယ်ဖြတ်ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင်သူ့ကို opacity နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short လာလိုက်မယ်โอเค60လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะ opacity ဒါဆိုပို့ပြီးတော့မိုက်တဲ့အနေထားလေးရအောင်ပေါ့เนาะโอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီ sun shade ကဒီမျက်ပင်လေးတွေမှာလည်းတက်ရောက်မှုရှိနေရမှာပေါ့เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ glass ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါโอเคဒီအလွှာပေါ့เนาะဒီအလွှာရဲ့အပေါ်မှာလည်းခုနလိုမျိုးပဲ ညူးလေးရတစ်ခုခေါ်လာတယ်ပြီးရင်ဒီအလွှာတွေဒီမျက်ပင်လေးတွေကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြီးရင် brush ကိုယူတယ်အရောင်လေးခုနကလိမ်မော်ရောင်လေးเนาะဒီမှာလိမ်မော်ရောင်လေးပြီးတော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ် okay သူဒီ over လေးတက်ရောက်မှုဖြစ်ခြင်းနဲ့ okay ဒါဆို over လေးတက်ရောက်မှုလေးဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ over လေးကတိတ်မထိနေဘူးကျွန်တော် color dot screen up light and okay ကျွန်တော် screen လောက်ယူလိုက်မယ်နော် screen လောက်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ shadow လေးတွေနည်းနည်းလေးဖြတ်ထုတ်ကြည့်မှာ okay ဒါပူပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုတစ်ပင်းပါဆိုရင် sam shape လေးတွေနည်းနည်းလေးပူပြီးတော့ကတ်နေတာတဘောပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာလေးတွေမှာကျွန်တော်တစ်ရွက်လေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတစ်ရွက်လေးတွေကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ဒီတစ်ရွက်လေးတွေကိုဒီမှာတစ်ခါထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒါကခုနတစ်ကန်ကောက်ကောက်ရဲ့အပေါ်မှာရှိရမှာတစ်ကန်ကောက်ကောက်ကဒီမှာနော်ဟုတ်ပြီဒါတစ်ကန်ကောက်ကောက်ရဲ့အပေါ်ကိုပဲထည့်လိုက်မယ် okay move to ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် control t ကျွန်တော် transform လုပ်မယ် okay ဒီမှာຫນွယ်လေးတွေပတ်နေတဲ့တဘောပေါ့နော်โอเคအနာခေါ်လိုက်မယ် ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် control T right click ကျွန်တော်တို့ what အနေနဲ့လည်းပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရတယ် what ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဒါတစ်ကန်ရခုံးနေတာเนาะဟုတ်ပြီဒီ novel လေးတို့လည်းကျွန်တော်တို့မျိုးခုံးခုံးလေးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လိုသလို adjust ပြန်လုပ်လို့ရတာပေါ့เนาะဒီမှာ order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ point လေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့တူလို့ရတယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီ point လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲချအောင်ပါမယ် okay ပြီးရင်ဒါကို control u hue and saturation ကျွန်တော် down ချလိုက်မယ် lightness တွေပြီးရင် saturation နဲ့ down လိုက်မယ်ပြီးရင် color လေးတွေပါကျွန်တော်အနီရောင်တိရွက်လေးတွေပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒီ saturation နဲ့နဲ့ပြန်ပါမယ် shadow okay ရပြီဒါ okay ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမှုံဝါမှုထည့်ရမယ် fader တွေကနေပြီးတော့ blur gallery တွေပြီးလို့ရှိရင် fee blur ပေါ့နော် okay fee blur မှာဒါလောက်လောက်အနေထားအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် okay clear လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ line နေပေါ့နော်ဒီ line နေလေးတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရအောင်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်က hue and saturation နဲ့ပဲထည့်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ hue and saturation ခေါ်လိုက်မယ်ဒီ hue and saturation ကဒါဆိုတပုံလုံးတက်ရောက်နေပါနော်အဲကျွန်တော်ကဒီခုနကတရွက်လေးတွေပဲတက်ရောက်စေချင်တယ်အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော် clip pin map လေး join လာလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် color rights ကိုအမှတ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာအလင်းအတွက်เนาะအဲကြောင့် light နဲ့တို့တင်လိုက်မယ်ပြီးရင် saturation တွေ light တင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အရောင်ချိန်ညှိပေါ့เนาะဒီမျိုး okay ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဒီ hue and saturation ထည့်ထားတဲ့အလွှာပေါ့နော်ဒီ hue and saturation အလွှာကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကလစ်လိုက်မယ်။ Okay ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကို shadow မှာပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိစေချင်ဘူး order နဲ့ကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်။ okay okay ဒီလောက်လောက်နေတာလေးအဆင်ပြေတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေရာလေးပါလေးနည်းနည်းပြန်ရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားပေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ပြန်ရွှေ့ပါနော်ဒီနေထားမှာမှကျွန်တော်ကာဇန်ဘလာကိုနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့မှုံသွားစီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတာဒီဂါဇန်ဘလာเนาะဒီမှာဘလာကက်တာတွေเนาะโอเคဘလာကက်တာတွေကိုကျွန်တော်နှက်ချက်ကလစ်လိုက်မယ် ပြီးတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှုံအောင်မှုပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်โอเคရမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေယာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးတန့်ရှင်းလိုက်မယ်เนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီဒီဘက် channel ကမြက်ပင်လေးတွေเนาะ โอเคဒါကဒီမြက်ပင်ကိုကျွန်တော် live net ပြန်ထည့်ထားတဲ့အလွာဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ယူရမယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ပင်လေးတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံး group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်မယ်เนาะကြည်ရရှင်းပါအောင်အဲဒါ grass ပါရမယ် ဒီ smart filter ကိုကျွန်တော် group ပိတ်ထားလိုက်ပြီးရင်ဒါတွေတစ်ပင်ပဲเนาะဒါလည်း grass ပဲဟုတ်ပြီဒါပါရမယ်ဒါ grass ကိုကျွန်တော်တို့ light ထည့်ထားတာဒါလည်းပါရမယ် okay ဒါတွေပါရမယ်เนาะဒါကကြောက်တုံးဟုတ်ပြီဒီကြောက်တုံးကို ကြောက်တော့တော့မယူတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒီအနေထားလေးကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်မယ်เนาะ control g group okay ဒါကို foreground လို့နာမည်ပေးထားလိုက်မယ်โอเคဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒါက3ပေါ့နော်ဒါကတစ်ပင်ကိုကျွန်တော် light snap ထည့်လာတာနော်โอเคဒီမှာ light snap နည်းနည်းများတယ်လို့ထင်တယ်ဒါကို opacity ကျွန်တော်90လောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်โอเคဒါက3 to control g okay ဒါက main subject ပေါ့နော် main subject ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ level ရဲ့ color balance ရဲ့နှစ်ခုတက်ရောက်မှုရှိနေတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color ချိန်ကြီးတော့မှာနော် color ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ကျင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဘက်နားမှာဆိုကျွန်တော်တို့ငှက်လေးနည်းနည်းလေးထည့်ကျင်နေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ငှက်လေးတစ်ချာလိုက်မယ်နော် okay ဒီငှက်ပုံလေးတွေကိုဒီနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြန်ချိန်ကြည့်မယ်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တို့ foreground တွေတော့ကျွန်တော်တို့ focus အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှုံသွားတာပေါ့နော် focus out တာလဲဒါဆိုလို့ရှိရင် background တွေလည်း focus အနည်းငယ် out နေရအောင်ပေါ့နော် sharpness ကဒီလောက်ထိဖြစ်မနေသင့်ဘူးပေါ့နော်အနည်းငယ်တော့ focus out ထားပေးရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် background အလှော်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်เนาะဒါ background အလှော်ဟုတ်ပြီဒီ background အလှော်ကိုကျွန်တော်တက်လှော်တယ်ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ control order e ကျွန်တော်တို့ background အလွှာကိုရွေးပြီးတော့ keyboard ကနေ control order e ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်လွှာတိုင်းဖြစ်လာမှာပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုဒီအောက်က background အလွှာဒီမလိုအပ်တော့ဘူးကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်မှိတ်တာလိုက်လို့ရတယ်။မမှိတ်တာလည်းရတယ်နော်ဒါကကိစ္စမရှိဘူးနော်ဒါမှိတ်တာလိုက်မယ်။အဲပြီးရင်ဒီ layer 10 minute ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော်တို့ smart object အဖြစ်ပြောင်းလာလိုက်မယ်နော်။ဒါကို layer map မလိုအပ်တော့ဘူး right click သူ့ကို delete layer map ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော် right click convert to smart object ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗလားကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မရွေးလာပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ smart object ထည့်သွင်းလာတာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် fader တဲကနေပြီးတော့ဗလား gallery ဒီမှာ fee ဗလားပေါ့နော် okay ဒီမှာအနည်းငယ်လေးလောက်ဝါဒတင်တယ်အဲ့လောက်ထိလည်းမဝါဒတင်ဘူး full okay ဟောပြီးကျွန်တော်5 set လောက်ထားလိုက်မယ်10%နေမြကျွန်တော်ဒီမှာ8 okay 8%လောက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆို okay ကလစ်လိုက်မယ် โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအစင်းချောင်းလေးဖြစ်နေတာเนาะဒီ background မှာဒီ light အစင်းတန်းလေးဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးကမျက်စိနောက်စီတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအလွှာတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုသူက smart object အနေနဲ့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်က part 2ကိုတုံးပြီးတော့တန့်ရှင်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်တန့်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ new လေးရောက်ခေါ်ပြီးတော့ hearing 2နဲ့ hearing brush 2နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်မှရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆို hearing sport hearing brush 2နဲ့ပဲအလွယ်ဖြတ်လိုက်တော့မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ sport healing brush 2ကျွန်တော်တုံးမှဆိုရင်ဒီမှာ simple all layer ဖြစ်နေမှာရမှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဖြူအောင် line လေးတွေကိုဆွဲသွားလိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုအဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်ဖြတ်ပြမှာကြည့်အဆင်မပြေတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပေးထားတာလေ sample or layer ဒီတပုံလုံးကိုသူကခြုံငုံပြီးတော့တွက်ချက်လိုက်တာเนาะဟုတ်ပြီဒါ control z ကျွန်တော်တို့မှာသွားပြီ control z ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအလွှာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်မှိတ်ထားလိုက်မယ်နော်သူက simple all လေးရဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပုံလုံးကိုသူကအခုဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အနေထားအကုန်လုံးကိုသူကတွက်ချက်ပြီးတော့ referee ပြန်ဖြည့်ပေးမှာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်ကလေးရလေးတွေကိုကျွန်တော်မျက်စိမှိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုအပေါ်ကအလွှာတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်โอเค line အဖြောက်လေးပဲဆိုကျွန်တော်တို့ နောက်တစ်နည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ shift key ကိုဖိပြီးတော့ဖြတ်လို့ရရနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် shift key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက် channel ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဖြောက်သွားပါမှာပေါ့နော် okay ဒီမျိုးအဖြောက်တွေဆိုလို့ရှိရင် shift key ကိုနှိပ်ပြီးတော့စာမှန်နဲ့စုံမှတ်ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုအပေါ်ကအလှော်လေးလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျက်စိဖွင့်လိုက်တော့မယ် okay ရပြီပြီးရင်ဒီငှက်လေးတွေဒီလည်းအနှဲငယ်မှုံဝါးနေတင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါက bat layer okay ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် fader တွေကနေပြီးတော့ blur gallery ပြီးရင် fee blur ပေါ့နော်သူလည်းခုနလောက်ပဲကျွန်တော်မှုတ်သွားပြီးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်လာမသိဘူးနော် okay စစ်ဆိုနည်းနည်းများရတယ် file လောက်ထားလိုက်မယ် okay okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေနေပြီအဲ model ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်တီးငယ်ထားစေချင်နော်ဒါ main subject နော်ဒါ main subject ဟုတ်ပြီ ဒါ main subject ရဲ့ shadow တွေ okay ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် main subject ကိုကျွန်တော်က control T ကျွန်တော်အကြီးအသေးလောက်မှာပေါ့နော်ဒါဆို shadow တွေကကြံ့ခဲ့လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမျိုးဖြစ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော် shadow လေးတွေပါတတိထားပါပြီးတော့ယူတင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ manipulation လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ adjust အကြီးအသေးပေါ့နော်အကြီးအသေးပြန်လောက်တော့မယ်နေရာရွှေ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အလှော်လေးတွေကိုတေချာစစ်စီသွားတင်တယ်နော်ဒါဆို shadow ဟုတ်ပြီဒီဒါလေးပါကျွန်တော်တို့ပါဝင်အောင် ရွေးချယ်ထားပြီးတင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှ control T okay ကို click လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းလေးတော့ main set ချက်နည်းနည်းလေးတီးထားလိုက်မယ် okay โอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရှိကဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတေးခြင်းနဲ့ဒီမှာ foreground เนาะဒါကို control T โอเคကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနှိပ်ချလာလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ဒီ rock ပေါ့เนาะ rock ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ rock ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘေးကတ်ထားခြင်းနဲ့ okay rock ကိုလည်းကျွန်တော်ဘေးနည်းနည်းလေးကတ်လိုက်မယ်နော် okay အဲကျွန်တော်ဒီမှာ ပြန်ပြီးတော့တေချာလေးဆန်းစစ်မှာပေါ့နော်တေချာလေးဆန်းစစ်မှာဆိုရင်ဒီမှာကြောက်တုံးတွေရှိတယ်ဒီမှာတစ်မြင့်တွေရှိတယ်ဒီမှာတစ်ပင်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဒီတောအုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီတောအုပ်တစ်ခုရဲ့အရေးလေးတွေကဒီနားလေးမှာအနှဲငယ်တက်ရောက်မှုရှိနေတင်တာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ground ပေါ့နော်ဒီ ground ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနတောင်က line စင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒီ line စင်းနဲ့ ground နေရာနဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်ဒီနေထားမှာကျွန်တော်ပေါင်းလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီ smart object ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ smart object ကြီးပြက်ပြည့်သွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မပေါင်းတော့ဘူးဒါဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်အဲကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်เนาะဒီ line ရဲ့အပေါ်မှာပေါ့เนาะဒါ background background အပေါ်မှာမှာကျွန်တော်တို့ခုနက line အစင်းလေးကိုဖြတ်ထားတယ် အဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်အလှော်လေးတစ်ခုထပ်ခေါ်တာလေနော်โอเคဒါကိုကျွန်တော်ဒီနားမှာ shadow လေးနည်းနည်းလေးဖြည့်ခြင်းနဲ့ brush ကိုရွေးမယ်အရောင်လေးအမဲရောင်ဖြည့်ရမယ်ပြီးရင် opacity တရား flow ကို20%လောက်ပဲတုံးမယ်ပြီးရင်အရောင်လေးဒီအရောင်လောက်ယူတာပို့ပြီးတော့တက်ရမှုရှိမယ်နော်ဒီပုံရိပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ shadow အရောင်ရွေးတာကပို့ပြီးတော့တက်ရမှုရှိမှာပေါ့နော်โอเคပြီးတော့မှဒီနားလေးတွေမှာကျွန်တော် shadow တွေနည်းနည်းလေးပြန်ခန့်ခြင်းနဲ့ okay ဒါဆိုဒီနားမှာ shadow လေးတွေအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် opacity short short လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလိုချင်တာ shadow area မှာပဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာလားလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် highlight လေးတွေကိုပယ်ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ် order နှက်ပြီးတော့ဒီမှာ highlight လေးတွေကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆို highlight မှာအနည်းငယ်တက်ရောက်မှုပဲရှိတော့မှာပေါ့နော် okay ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီက sam shade က ဒီကြောက်ဆောင်လေးမှာလည်းနည်းနည်းလေးရိုက်ခတ်မှုရှိနေရမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် new layer လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအလင်းလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးတောင်းလိုက်မယ်အဖြူရောင်မတောင်းတော့ဘူးတခါတည်းအရောင်ဖြည့်ထားလိုက်မယ်ဒီကလိမ္မော်ရောင်လေးเนาะ okay ဒီတော့ ground မှာကျွန်တော်ဖြည့်ပါပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီနေထားမှာကျွန်တော်ကအဲ highlight မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိစေချင်တာ shadow မှာတက်ရောက်မှုမရှိစေချင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလင်းရဲ့ပါဝင်မှုကိုကျွန်တော် soft light ဒါမှမဟုတ်ရင် overlay ပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော် overlay ကိုတောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါဒီကျွန်တော် shadow မှာတက်ရောက်မှုမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲကြောင့်ဒီ layer ကိုနှစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ် order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်မယ် okay okay ဒါလောက်နေထားပါတော့ okay ပြီးတော့မှဒီဘက် channel လေးလိုအပ်ရင်ဒီဘက် channel လေးနည်းနည်း plus နဲ့ live ဖြည့်လို့ရတယ် ဒီနားမှာနည်းနည်းလေးများသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် erase tool လေးယူလိုက်မယ်ဒီမှာ erase tool ယူပြီးတော့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထုံနှောက်လိုက်ပါဗောနော် okay ရပြီ okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ color grading လောက်တော့မှာဗောနော်ဒါဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော် color grading လေးလောက်လိုက်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ subject ကတိတ်ပြီးတော့ fitting မဖြစ်နေဘူးเนาะအာ subject က fitting မဖြစ်ဘူးဆိုတာကဒီက sam light ကဒီ power ကိုရိုက်ခတ်မယ်ဒီ power ကိုရိုက်ခတ်မယ်ဆိုရင် ဒီ sunlight ရဲ့အရောင်ကကျွန်တော်ထည့်တာလိမ္မော်ရောင်လေးเนาะဒီပုံဝါမှာလည်းအဲ့ဒီလိမ္မော်ရောင်လေးအနှဲငယ်ရိုက်ခတ်နေတင်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆို main subject ပေါ့เนาะဒါ main subject ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရဲ့အပေါ်မှာ clip payment အလွှာနှစ်ခုရှိနေတယ်เนาะ adjustment လေးရာနှစ်ခုကို clip payment နဲ့ join ထည့်တာလည်းအလွှာနှစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒီရဲ့အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုယူလိုက်မှာเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော် new layer ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါဒီ main subject ကိုပဲတက်ရောက်စီချင်တာ clip payment join လာလိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကိုယူမယ် ဒီမှာ flow 20%နဲ့ပဲသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ overlay မှုကိုတစ်ခါတည်းယူတာ sort light ပေါ့နော် sort light ကိုတစ်ခါတည်းယူထားလိုက်မယ်ပြီးရင်အရောင်လေးဒီလိမ်မော်ရောင်လေးပေါ့နော်အော်ပြီးကျွန်တော်ဒီ power မှာနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်โอเคโอเคနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ် အဲဒီနေထားမှဆိုဒီနားမှာကျွန်တော် brush ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့တက်ရောက်မှုတိတ်မရှိဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီ transparent ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က clip payment နဲ့ join ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ transparent ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုသူဒီအပြည့်အဝခံနေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ brush ဆိုပြီးမှလည်းသူပြန်လဲပြီးတော့ color လေးမလိုက်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့သူ့တော့ clip payment မ join တော့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းအလွတ်ဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဆွဲမှာဒီ20% brush နဲ့ပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မတိတာတဲ့အနေအထားပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒီလူမှာလည်းရိုက်ခတ်မှုနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ solid တောင်းမှ overlay ပေါ့နော် overlay တခုထည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုပို့ပြီးတော့ mask ဖြစ်တဲ့အနေထားရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ opacity လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးလို့ရတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ background ကိုအနည်းငယ်လောက်မှောင်မိုက်ထားစီခြင်းနဲ့ဒီ background မမှောင်မိုက်ခင်မှာကျွန်တော်အခုတခုတွေ့သွားတာက ဒီကြောက်တုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ foreground အနေနဲ့ဝါထားတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ground ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိတ်အပိုင်းလေးတွေလည်းမှုံဝါနေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ ground layer ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် background layer ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင် fader တဲကနေပြီးတော့ fader color တွေ blur color တွေပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော် thread အဲကျွန်တော်ဒီမှာ thread 8ကိုရွေးလိုက်မယ်နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်မှုံဝါမှုတွေကိုအပြေးဝထည့်လာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရလွယ်အောင်နော် okay ပြီးရင်ဒါလေးကျွန်တော်ဆွဲချလာမယ် ဒီနာလေးတွေမှာမှုံဝါးစေချင်တယ်ဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်မမှုံဝါးစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာတန်းလေးကိုကျွန်တော်အပေါ်ကိုဆွဲတင်သွားလိုက်ရင်ဒီနာလေးတွေက effort တက်ရောက်မှုမရှိပဲနဲ့ဒီနာတကြောပဲ effort တက်ရောက်မှုရှိပါဘောနော်ဒီမှာမှဒါဒီဒါ transparent ဖြစ်မဲ့ area နော်ဒါ source ဖြစ်မဲ့ area ပေါ့နော်ကျွန်တော် ပို့ပြီးတော့ရွှေ့တိုင်းဒါဒီပို့ပြီးတော့ source ဖြစ်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ပေါ့နော် okay ဒါလေးကကျွန်တော်အပေါ်လေးနည်းနည်းလေးတင်လာလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ဒါ source ဖြစ်မှာဟာဆွဲချလာလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘလားကတလောက်လောက်အနေထားမလို့အပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ကြည်ရလွှဲအောင်လို့ကျွန်တော်ဘလားကိုကျွန်တော်အများကြီးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တာနော်โอเคပြီးတော့ဘလားကိုကိုလိုတဲ့အနေထားလေးပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါโอเค sorry control z โอเคတလားလောက်အနေထားဆိုအဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် okay ကို click လိုက်တော့မှာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဒါကဒီလွှာကဘတ်နော်ဒါငှက်တယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ color grade နေနေစားလိုက်မယ်ဒါအပေါ်ဆုံးအလှော်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်เนาะ color ကျွန်တော်ချက်ကြီးချက်တွေထည့်တော့မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် color low up ကနေအရင်ထည့်မယ်เนาะ color low up ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်တုံးနေကြပါဘောเนาะ candle light ပေါ့เนาะ candle light တခုထည့်လိုက်မယ် okay candle light ကိုကျွန်တော် opacity နည်းနည်းလေး short လာနိုင်မယ် fade လေး okay ဒါလောက်လောက်အနေထားတွေကလုံးဝအုပ်အုပ်ဆဆိုင်နေနဲ့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှရှိတယ်เนาะ โอเคပြီးရင်နောက်ထပ်အလွှာလေးတစ်ခုထပ်ခေါ်မယ် color load up ပြန်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ cinematic တွေကတစ်ခုခုယူလိုက်မယ်โอเคဒီဒါလေးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်1 3ဘတ်သွားနေဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုင်ညီမှုရှိနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော် color လို့ပြောင်းလိုက်ကြည့်မယ်နော်ဒါအလင်းအမောင်ပါဝင်မှုပါရှိနေတဲ့အတွက်ပုံကတအားကြီး contract ဖြစ်သွားနော်အဲတော့ color ပါဝင်မှုလေးပဲဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်โอเคဒါဆို color ပါဝင်မှုကအဆင်ပြေတယ် ပြီးတော့မှကျွန်တော် opacity ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှော့အောင်ပါโอเค got โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်ကင်မရာ raw ထဲမှာအနည်းငယ်ပြန်လဲပြီးတော့ချိန်ကြည့်မှာပါเนาะအဲကျွန်တော်ကင်မရာ raw ထဲဝင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အလှော်တွေပေါင်းပြီးသားတစ်ခုကျွန်တော်ထောက်ရမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တေချာပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတင်တာပါเนาะလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေ ကျွန်တော်ဘယ်နာမှာဗလာတင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်နာကအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ် subject တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့စစ်ဆေးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့တေချာပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကင်မရာတော့လည်းဝင်တင်တာပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီနေထားမှာဆိုရင်ဒါတေချာပြီးပေါ့နော်ဒါဆိုအပေါ်ဆုံးအလှော်တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် control shift order e ဒါဆိုအလှော်ပေါင်းမီတာတစ်ခုအပေါ်မှာရလာပြီပေါ့နော်ဟောဒါကိုကျွန်တော် right click သူ့ကို smart object ကျွန်တော် logo မယ်က smart object ပြောင်းလာလိုက်မယ် ပြီးတော့မှ fader တဲကနေပြီးတော့ camera raw fader ပေါ့နော်โอเคဒီထဲမှာကျွန်တော်အဲ shadow လေးတွေနည်းနည်းလေး down ထားခြင်းနဲ့ပြီးရင် highlight ကိုနည်းနည်းလေးတော့ down ခြင်းနဲ့ okay တက်ချာလေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားမယ် clarity လေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားမယ်နည်းနည်းကြွကြွလေးဖြစ်နေအောင်နော် okay 5ကိုကျွန်တော်နည်းလေးတင်းလာကြည့်မှာဘာလို့5 byte တွေကတအားကြီးညော့နေနေတာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆို5 byte တွေကတအားကြီးညော့နေတယ် okay contract ထည့်ထားတာကပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ contract တွေနဲ့ထည့်ထားလိုက်မယ် okay ပြီးရင် okay ဒီဘက်ချန်လာတာလေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျနေတယ် and wine break နည်းနည်းလေးထည့်ထားလိုက်မယ်เนาะအယောင်ပါဝင်မှုလေး okay ဒီလောက်လောက်အနေထားဆိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီနော် okay ကျွန်တော် calibration ထဲမှာဒီ day and orange ဘက်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် calibration ထဲမှာဒီ calibration ရဲ့ဒီအောက်ဆုံး blue ရဲ့ saturation တွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့တင်လာလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက် channel နည်းနည်းလေးလိုက်တာပြလိုက်မယ်เนาะโอเค โอเคဒါဆိုတလားလောက်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် preview လေးချက်ရှိုးကြည့်မယ်โอเคခုဒါဆိုโอเคကို click လိုက်တော့မယ်โอเคပြီးရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်ဒီ sam line ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီ spot လေးတွေပေါ့နော် flare ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တစ်ခုထပ်ထည့်မှာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲဒီတဲကနေပြီးတော့ဒီပုံလေး โอเคဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီအမဲရောင်အတိမဟုတ်เนาะအပြရောင်အပြရောင်ပပလေးလွှမ်းခြုံလာတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် screen ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ screen ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဒီအပြရောင်ပပလေးလွှမ်းခြုံလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပါစလေးပေါ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် level လေးနဲ့အမဲအတိပြောင်းမှရမယ် control a level အဲဒါကိုကျွန်တော် black လေးနည်းနည်းတူပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါလေးပျောက်သွားမှာပေါ့เนาะโอเคဒီနားမှာအစင်းကြောင်းလေးဖြစ်နေတော့ဗောနော်အဲတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပို့တူဖို့လိုတယ်โอเค okay ကျွန်တော် moves to ယူတာနော် moves to ယူပြီးတော့နေရာလေးနည်းနည်းလေးပြန်ချရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ကို sensory ပုံစံမျိုးလေးနည်းနည်း motion effect လေးထည့်ကြနော်ဒီမျိုးအလုံးလေးကတိုက်ပြီးတော့မထိတ်နေဘူးနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကို sensory ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် fader ထဲသွားလိုက်မယ်ဖယ်တာထဲမှာကျွန်တော်ဘလာပြီးရင်ဘလာတဲ့ကမှကျွန်တော်ဒီမှာ radial ဘလာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် zoom effect ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီစန်တာကနေသွားနေမှာเนาะစန်တာကနေဒီအလေပွိုက်ကနေဒီလိုမျိုးဖြာထွက်နေမှာเนาะကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြာထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလိုချင်တာအဲကြောင့်မို့ဒီပွိုက်ဒီဒီနားမှာရှိနေရမှာပေါ့เนาะโอเค โอเคဒါဆိုဒီ summary ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာ percent များလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ variable လောက်ကျွန်တော်နှစ်ချက် click လိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ18တောင်ထားထားတယ်ကျွန်တော်10%လောက်ပဲထည့်လိုက်တော့မယ် okay ဒါလာဆိုအဆင်ပြေတာပါနော် okay ပြီးရင်သူ control l level ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအလင်းနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ထည့်ခြင်းနဲ့ okay ပြီးရင်သူ opacity လေးပါနည်းနည်းလေးလျှော့လာတာပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းမှာနော်80လောက်ထားလိုက်โอเคဒါဆိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်အပေါ်မှာ overlay တစ်ခုကျွန်တော်အောက်လိုက်မယ်နော် โอเคကျွန်တော်ဒီပုံလေးနဲ့အောက်ကြည့်လိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် multiply လဲအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ sort live လဲအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုထည့်တဲ့ပုံရိုက်က link နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ multiply ကိုရွေးချယ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ပုံရိုက်ကမှောင်မိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sort live ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် screen ဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်တင်တာပေါ့နော် okay color dot ကျွန်တော် color dots ကိုပို့ပြီးတော့တဘောကြာတယ် okay ဒီနာမ color dots ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် fader တဲကနေပြီးတော့ blur gaussian blur ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကတက်ချလေးတွေဖြုတ်ထုတ်လိုက်ရမယ် okay အဆင်ပြေတယ်အဲပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်း light ပြောင်းကြည့်မယ်နော် screen ဒါမှမဟုတ်ရင် soft light ကာလာ dodge linear dodge ဒါ color dodge เนาะ okay color dodge ကိုကြည့်ရတာနည်းနည်းလေးပို့တော့တပေါ်ကြရတယ်ဘာလို့ဒီတေးလေးတွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရလာတာပေါ့နော်ဒါ color dodge ကိုယူလိုက်မယ်ဒါမှသူဒီနေရာတိုင်းမှာအဆင်ပြေမှုမရှိနေဘူးအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်သူ့ကိုအာလေယာမန်အောက်ရင်အောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူဒီအယောင်ပါဝင်မှုတွေရှိနေတယ်เนาะကျွန်တော် control u hue and saturation အရင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် colorize ကိုကျွန်တော်အမှတ်ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဒီအပြရောင်ဖြစ်သွားတယ်သူကဒီနာမှာအပြရောင်လေးတွေဝင်လာကျွန်တော်တို့က brown ဆက်ဆန့်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ brown effect လေးပဲယူမှရမယ်ဒီအနီရောင်မဟုတ်လို့ရှိရင် brown effect လေးတစ်ခုခုရွေးချယ်တာပြီးတင်တယ်ပြီးတော့မှ saturation တွေ down တင် down ရမယ် light net လေးတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင် down တင် down ပေးရမှာပေါ့နော် okay ဒီနေသားဆိုအဆင်ပြေတယ် okay ဒါဆို before ဒါလေး after ပေါ့နော်ပုံကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တက်လာမယ် ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပုံရိုက်မှာပါဝင်တဲ့အလင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကဒီမှာပေါ်ဝါစာမှာလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်သွားတာเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီဆန်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီနာလေးကအဆင်ပြေတာပေါ့เนาะဒါတစ်ခါကျအမျိုးပဲချက်ကန်တူပြီးတော့ okay သွားတာရှိတာပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုဒါအဆင်ပြေတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အလှော်လေးတစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ် multiply အတွက်ပေါ့เนาะအဲဒီတစ်ခါကျွန်တော် multiply နဲ့ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံရိပ်လင်းလင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်เนาะ okay ဒါလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ကြည့်မယ် okay သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က multiply ပေါ့နော် multiply ပြောင်းလဲမှုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် blur ထည့်မယ် fader တဲကနေပြီးတော့ blur gaussian blur ပေါ့နော် okay ဒီနေထားလေးအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင် color balance ထည့်ခြင်းနဲ့ color balance ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပြရောင်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါဆိုဒီပုံမှာ multiply ထည့်လို့ရှိရင်အပြရောင် effect အနည်းငယ်တက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ brown effect လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပေးရမယ် okay ဒါလောက်အဆင်ပြေတယ်အဲပြီးရင်သူ့ကို opacity လေးနည်းနည်းလေးလျှော့လာခြင်းလား okay ဒါဆိုရင်ဒီပုံရိုက် contract တွေတွေကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ညှက်လာပါဘောနော်ဒီနေထားမှာကျွန်တော်30%လောက်ပဲထည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်30%လောက်ထည့်လိုက် okay ဒါဆိုအဆင်ပြေပြီပေါ့နော် โอเคဒီအလွန်နောက်ခုမပါတာနဲ့ဒီလွန်နောက်ခုပါတာနဲ့ကတော်တော်ကြီးကို mass ဖြစ်တာကွာသွားတာပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာကာလာကန့်ညီမှု ရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ဒီကာလာဖီးနဲ့တွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ချိန်ကြတဲ့ဟိုက monochromatic ဆန်ဆန်ကျွန်တော်ချိန်ထားတာเนาะဒီထဲမှာမှာ အပြရောင်လေးတစ်ခုလိုက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာအပြရောင်လေးတစ်ခုရလာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတိထားရတော့မယ် color harmony ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ window ထဲကနေပြီးတော့ extension ဒီမှာ Adobe color တင်းကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါက internet connection ရှိမှရမှာเนาะ Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အနေငယ်စောက်ပေးရမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာအဓိကများနေတာကဒီ brown အရောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် color picker ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့အရောင်လေးတစ်ရောင်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီထဲမှာအဓိကလွှမ်းမိုးနေတာဒီဒီအရောင်လေးလွှမ်းမိုးနေတာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒီ color picker ကအရောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ color feed ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီ color picker ကအရောင်က color feed ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ manipulation မှာအသုံးများတာကတော့ဒီ monochromatic အသုံးများတယ်ပြီးလို့ရှိရင် complementary အသုံးများတာပေါ့နော် okay ဒါမှဆိုဒီပုံဆို complementary နဲ့ကညီမှုရှိတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကင်ကဒီအယောင်နဲ့ကညီမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးအယောင်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးတင်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာ threading နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ချိန်တင်တယ်ဒီ threading မှာဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်လေးပါတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ်အစိမ်းရောင်လေးပါပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အဓိက manipulation မှာဆိုလို့ရှိရင် 3ရောင်လောက်ပဲအလွန်ဆုံး3တင်တာပေါ့နော်မလိုအပ်ဘဲနဲ့အရောင်တွေမထည့်ထားစေချင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ complementary ပဲကျွန်တော်သုံးတာများတယ်เนาะကျွန်တော် manipulation လုပ်လို့ရှိရင် complementary ပဲသုံးတာများတယ်တခါတလေကြာတော့မှပဲ3ရောင်4ရောင်လောက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဓိကအသုံးများတာတော့ဒီ complementary ကိုအသုံးများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ရတာလွယ်ကူစေတယ်အယောင်လေးချိန်ချင်းချက်တွေလည်းကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ခေါင်းမစားထိဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာလည်းပို့ပြီးတော့ cinematic ဆန်တာပေါ့နော် โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအယောင်လေးနဲ့ကန့်ညီမှုရှိမရှိကျွန်တော်တွားပြီးတော့စစ်ဆေးတင်တာပါနော်ဟုတ်ပြီဒီအယောင်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအယောင်ကိုကျွန်တော် color picker နဲ့ထည့်သွင်းမှာပါနော်ဒီအယောင်ကျွန်တော် color picker နဲ့ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ icon လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအယောင်က color picker နဲ့ရောက်သွားမယ်โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအဝိုင်းလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီ layer ကွက်လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဒီအရာကိုဒီထဲကိုထည့်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ new layer ခေါ်တာပွားပြီ အဲကြောင့်ကျွန်တော် order bus page ကိုနှိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရောင်ကတခါလဲတန်းရောက်သွားမှာပေါ့နော် okay control d selection ဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးရင် move to ကိုယူလိုက်မယ် okay ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ဒီအပြရောက်ဒီနည်းနည်း saturation ထည့်ပေးလို့ရနေတာပေါ့နော်ဒါဆို saturation နည်းနည်းငုံနေတဲ့အနေအထားမှာရှိတာပေါ့နော် okay အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဒါက color နော်ဟုတ်ပြီဒါ color test လို့ယူလိုက်မယ်ဒါက color နမူနာပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့ရဲ့အောက်ကအလှော်တစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ selected color ယူလိုက်မယ်အဓိကကျွန်တော်ချိန်နေတာဒီ cyan ပေါ့နော် cyan နဲ့ blue ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ selected color မှာကျွန်တော်အဲ cyan ကိုအရင်ယူလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော် cyan လေးတွေပူတော့ထည့်ပေးတင်တယ်ပြီးရင် light net လေးတွေနည်းနည်းပူတော့ထည့်ပေးတင်တယ် okay အပြာရောင်လေးနည်းနည်းပါတင်တာပေါ့နော်အဝါရှော့ရင်ဒါအပြာဖြစ်မဲ့တဘောပေါ့နော် margin ကိုကျွန်တော်တင်မယ်ဆိုရင်ဒါ margin ဖြစ်သွားမယ် margin ရှော့ရင်အစိမ်းလေးတွေလက်ဖောက်လာမှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် blue ကိုရွေးလိုက်မယ် blue မှာလည်းကျွန်တော် cyan လေးတွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ပြီးရင် light net ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်မယ် okay black ကို short လိုက်တော့အလင်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲပြီးရင်အဲဒါဆိုရင်ဒါဒီဘက်ချန်လာတာပို့တော့နီးစပ်တယ် marginal okay ဒါဆိုတော်တော်လေးနီးစပ်လာပြီ saturation တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် hue and saturation ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဒီ hue and saturation မှာဆိုလို့ရှိရင် အဲကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးပုံ icon လေးကိုကလစ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှဒီ color ကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုင်ရန်လို့သူတတ်မှတ်တယ်နော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ saturation ကိုနည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်မယ်ဒီကနေတူသွားအောင်ပါနော် okay okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရောင်နဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပါတာနဲ့ ဒါမှပါတာနဲ့တော်တော်လေးကွာဟာမှုရှိသွားမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါက color harmony ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာ saturation နဲ့နိုင်နေတဲ့အတွက်ကိုရှင်းပြောလို့ရှိရင် complementary တိတ်မဆန့်နေဘူးပေါ့နော် monochromatic လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလုံးဝ complementary ဆန့်လိုက်တော့မယ် color harmony ကိုအဲဒါကြောင့်မို့ဒီချိန်ချင်းချက်နှစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုဒီပုံက complementary ပို့ပြီးတော့ဆန့်သွားတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရှင်ဒီလောက်လောက်ဆိုအဆင်ပြေပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ရှက်မနက်ဖြစ်တာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ layer အားလုံးပေါင်းပြီးသားတက်လွှာလို့တဲ့အပေါ်ဆုံး layer ကိုကျွန်တော်ရွေးထားရမယ်ပြီးရင် control shift order e okay ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် fader တဲကနေပြီးတော့ ara high patch ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ high patch မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်ဒါကို smart object လောက်သွားပေးဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် convert to smart object ပေါ့နော် okay ပြီးရင်တစ်ခါလဲကျွန်တော်တို့ overlay ကိုပါတစ်ခါလဲပြောင်းသွားပေးလို့ရတယ်ဟို overlay โอเคဒါဆိုပုံကကြည့်ရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ high patch မထည့်ရတယ်လို့ပေါ့နော်โอเคပြီးတော့ fader တွေကနေပြီးတော့ ada high patch ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ high patch ထည့်ပြီးတော့မှ over လေးတယူလဲရတာเนาะအတူတူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းချိန်ညှိသွားစေချင်လို့နော်โอเคဒီမှာကို sharp net ကိုဘယ်လောက်ထိထည့်မလဲပေါ့နော်ပုံမှန်ဆို1 2ဒါလောက်လောက်ဆိုအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်1.8လောက်တောင်းလိုက်မယ်ဒါလောက်လောက်အဆင်ပြေတယ်ဒါ okay clear လာတော့မယ်ဒါဆိုပုံက ပို့ပြီးတော့ shotnet ဖြစ်လာမှာပေါ့နော် Okay နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် contract လေးဒီနည်းနည်းလေးညှိလိုက်မယ်နော်အဲတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် solid color တစ်ခုထပ်ခေါ်လိုက်မယ် solid color မှာသူက brown အရောင်ဖြစ်နေရမယ်နော် Okay brown အရောင်လေးဖြစ်နေရမယ်ကျွန်တော် soft contrast ဆက်ဆံလေးလို့ကျွန်တော်နော်ပြီးတော့မှ opacity ကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မယ် โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ10%လောက်ပဲတောင်းလိုက်မယ်เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် before ဒါတွေ after ပေါ့เนาะဒီထဲမှာမှကျွန်တော်က subject ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ layer map thumbnail ကိုရွေးလိုက်မယ်အခုကျွန်တော် color ဖြည့်ထားတဲ့ layer map thumbnail ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ brush ကိုရွေးတယ် brush မှာကျွန်တော်20%လောက်ပဲထားမယ်เนาะ layer map ဒီအဖြူရောင်ဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအမဲရောင်နဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပယ်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့เนาะဒီနားမှာ effect တက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းဒီမှာ light ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะ okay ပြီးရင်ဒီနားမှာလည်းကျွန်တော် effort တက်ရောက်မှုမရှိစေချင်ဘူးဒီမှာ link link ချင်းလေးပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ဒါဆို contract လေးတွေကပို့ပြီးတော့ source ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် okay ပြီးရင်အပေါ်က test လေးရအောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော် delete okay ကျွန်တော်ဒီမျိုး manipulation လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝကိုပဲကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီနားလေးမှာမလိုအပ်ပါနဲ့ light ဝင်နေတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုဒီကနေ sam light ရှိတယ် sam light ကဒီကိုရိုက်ခတ်တယ်ဒီဘက်ချမ်း shadow ကြားရမှာပေါ့နော်အခုဆိုဒီမှာ shadow မကြားဘဲနဲ့ဒီ line တစ်ခုနဲ့ထိုးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်စင်ကြီးပေးမဲ့ဆိုရင်ဒါ flat photography လို့ကျွန်တော်တို့စင်ကြီးပေးလို့ရပေမဲ့ဒါကကျွန်တော် manipulation လုပ်နေတာဖြစ်တယ် manipulation လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတဘာဝဆန်တင်တာပေါ့နော် real life မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်ဖန်တီးတင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်လိပ်ပြလေးတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုရောင်ကိုဝါထွက်နေတဲ့ လိပ်ပြလေးတစ်ကောင်မှဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနားမှာ subject တစ်ခုခုကအလင်းရောင်ဖြာထွက်နေတဲ့ subject တစ်ခုခုကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့တော့တဘာဝကြတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်လိပ်ပြလေးတစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်နော် okay အနာခေါက်လိုက်မယ်နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တာဒီပန်တူးယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တာကဒီလက်ပြလေးတစ်ကောင်ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော် control control J ကျွန်တော်လေယာပွားလိုက်မယ်နော် control J လေယာပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် selection တတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် selection တတ်မှတ်ထားတဲ့ area ပဲပွားသွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလက်ပြတစ်ကောင်နဲ့ဖြစ်သွားမှာနော် okay ပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်မှိတ်ထားလိုက်မယ် ဒါဒီကျွန်တော်တို့ fantasy ဆန်ဆန်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ပြကို giant အနေထားပါတော့လက်ပြကြီးကြီးလေးတုံးလဲရဆိုကျွန်တော်လက်ပြကိုပုံမှန်လေးပဲတုံးလဲရတယ်ဒါကိစ္စမရှိဘူး okay လက်ပြတွေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်အရွယ်လေးလောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကိုယူတယ် brush မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့အယောင်ဟွာပေါ့နော်အဲကိုရှိန်ကူကကျွန်တော်ထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမျက်နှာမှာရိုက်ခတ်နေတာကလိမ်မော်ရောင်လေးရိုက်ခတ်နေတာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလိမ်မော်ရောင်လေးပဲသုံးလိုက်တော့မယ် okay ပြီးရင်သူ့တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က opacity ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းများများလေးသုံးတာတင်တယ်ကျွန်တော်ခုန20%နဲ့ပွတ်နေတာနော် okay ဒီလောက်လောက်လေးသုံးတာတင်တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် color dot okay color dot လောက်သုံးလိုက်မယ် PND color dot ကလိပ်ပြကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်စေချင်တာအကြောင်းကျွန်တော်လိပ်ပြတယ်ကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်လာမယ် PN opacity တွေနည်းနည်းလေး adjust လိုက်လျှော့လိုက်မယ် okay ပြီးရင်နောက်ထပ် new layer လေးအလွှာတစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်သူ့တော့ကျွန်တော် soft light မဟုတ်ရင် overlay လောက်ထားပါပေါ့နော်ကျွန်တော် soft light overlay လောက်ထားလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အလွှာတစ်ခုထပ်လို့တယ်သူ့တော့ကျွန်တော် screen လို့ထားလိုက်မယ်နော် screen okay သူ့ကို opacity လေးနည်းနည်းလေးလျှော့ထားခြင်းနဲ့ပြီးရင် control T ဒီ screen လောက်တာတဲ့လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတီးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုက်ပြကကိုရောင်ကိုဝါလေးထွက်နေတဲ့အနေအထားလေးကျွန်တော်တို့ရပါမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ short နဲ့တင်တာကဒါက color dot okay color dot အလွှာဒီကျွန်တော် နှစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်နော် color dot ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဒီ color dot ထည့်ထားတဲ့အလွှာနော်ဒီလိပ်ပြကိုကျွန်တော် smart object အာဒီ color dot ထည့်ထားတဲ့အလွှာနော်လိပ်ပြကိုကျွန်တော် clip in map joiner နဲ့အလွှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တက်ရောက်မှုရှိစေချင်တာက highlight မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိစေချင်တယ် shadow မှာတက်ရောက်မှုမရှိစေချင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် order နဲ့ကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်မယ် okay ဒါပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာတဘာဝကြတဲ့အနေထားကိုရအောင်ပေါ့နော် okay okay ဒါဆိုဒီလိပ်ပြရဲ့အရှိန်ဟိုမှာကြောင့် သူဒီမျက်နှာမှာအလင်းရောင်ရိုက်ခတ်နေတာပေါ့နော်โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်မယ် control g group โอเคကျွန်တော် opacity လေးနည်းနည်းလေးလျှော့ထားခြင်းနဲ့โอเคဒါကပို့ပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိတယ်เนาะပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color grading မလုပ်ခင်မှာဒါကိုကျွန်တော်တခါတည်းထည့်သွင်းတာပေးတင်တယ်เนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော် color grading လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူက fit ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော် color grade နေပါတယ်အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြန်ထည့်တာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြဿနာရှိနေတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်90%လောက်ပဲထားလိုက်မယ် okay အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာမှာထင်နေတဲ့အလင်းရောင်ကဒီလက်ပြရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောက်ပမာဏဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ပြ3 4ကောင်လောက်ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတင်တာပါเนาะ okay နောက်ထပ်လက်ပြလေးနည်းနည်းယူလိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်ပန်တူကိုယူလိုက်မယ်ပန်တူ ပန်တူးမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လာဆိုတူးနဲ့လည်းရရနော်လာဆိုတူးလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်မှန်လိုက်လို့ရတယ် okay control J ကျွန်တော်အလွှာပွားလိုက်မယ် move to ကိုရွေးမယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်လိုက်ပြလေးတစ်ကောင်ထပ်ထည့်လိုက်ပါဘောနော် okay ဒီတစ်ခါက subject နဲ့ category လေးထည့်လိုက်မယ် okay သူ့လည်းခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော် new layer ခေါ်လိုက်မယ်သူ့ကို clip map joiner လိုက်မယ်เนาะ clipping mat joiner လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ brush okay ဒီနားလေးကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူဒီ color dodge ဖြည့်ရမယ်เนาะ color dodge လင်းလက်မှုဒီ color dodge ဖြည့်ရမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်နှစ်ချက် click လိုက်မယ် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်က shadow မှာတက်ရောက်မှုမရှိစေချင်ဘူးအဲဒါကြောင့် shadow လေးတွေကျွန်တော်ခွဲထုတ်လိုက်မယ် okay ဒီလောက်လောက်အဆင်ပြေတယ် okay ပြီးတော့မှနောက်ထပ် new layer လေးခေါ်တယ်သူ့တော့ကျွန်တော် အဲ screen လို့ပေးလိုက်မယ်နော် screen ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် opacity ကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ထားစေခြင်းနဲ့အဲ opacity ကို50%လောက်ပါနော် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းအဝိုင်းနည်းနည်းကြီးကြီးလေးနဲ့တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဒီအရှိန်အဝါပါနော်အဲပြီးတော့မှနောက်ထပ်အလွှာတစ်ခုထပ်ယူမယ်သူ့တော့ကျွန်တော် overlay လို့ပေးလိုက်မယ် okay okay overlay မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဖောက်လိုက်မယ် god အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ overlay ကိုကျွန်တော်တို့ opacity လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short ခြင်းနဲ့ okay ဒီ light ကိုလည်းကျွန်တော် opacity လေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းလာတင်တယ်နော်ဒီအယောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကအယောင်နဲ့တူညီတော့ control u hue and saturation နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုခုနအပေါ်ကအရောင်နဲ့ကန့်ညီမှုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုဒါနောက်ထပ် butterfly မြန်ပေါ့နော်ဒါ3ခုဒီ control g group ပေါ့နော်โอเค okay ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်3 4កောင်တော့ထပ်ထည့်လိုက်ရင်ပူပြီးတော့မိုက်ပါမှာပေါ့နော်အဲဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် opacity လေးနည်းနည်းလေးစီလိုက် short လိုက်မယ်ဒါ85 55ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် short မယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် opacity နည်းနည်းလေးစီလိုက် short လိုက်မယ် okay ဒါလောက်လောက်ဖြစ်တင်တယ် okay ဒီအပေါ်က butterfly control T ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ပြန်တီးခြင်းနဲ့ okay ရပြီဒါကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်အလှော်ပွားလိုက်တော့မနော်အော်ဒါကိုကျွန်တော် layer ပေါင်းလို့မရအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ adjustment အလှော်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတာနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်က control order e ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလှော်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာနော်ခုနလိုမျိုး effect တွေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အလှော်ပေါင်းလို့မရအောင်ဒါကို control g နဲ့ပဲကျွန်တော် layer ပွားလို့ရမှာနော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် control g နဲ့ကျွန်တော် layer ပွားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြနောက်ထပ်တစ်ကောင်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီမှာပို့ပြီးတော့လင်းသွားတာနော်ဒါကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကို control t ကျွန်တော်အရွယ်စားနည်းနည်းလေးတေးလိုက်မယ်ပြီးရင် right click သူ့ကို flip ပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုဘက်ဒီဘက်လေးလှည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလိုက်ပြတယ်ဒီမတူညီတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားမှာပေါ့ okay ဒီနားလေးလောက်ရှိတင်တာပါနော် okay ပြီးတော့မှဒီလိုက်ပြ3ခုကိုကျွန်တော်ရွေး control G ကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်မယ်သူတို့ opacity တက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ကျွန်တော် short ချလိုက်မယ် okay ဒီလောက်လောက်လေးဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပါနော်85ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်80လောက်ထားလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုပို့ပြီးတော့တဘာဝကြားတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ခြမ်းမှာ subject ကဒီအလင်းရောင်ရိုက်ခတ်မှုရှိနေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ soft bound နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ဒီနားမှာအလင်းရောင်ရိုက်ခတ်မှုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုက်ပြရဲ့အလင်းရောင်ဟတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလောက်လိုက်တာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကို hue and saturation ပြန်ထည့်လို့ရသေးတယ်ဒီလိုက်ပြလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် clip pin mat လေး join လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် saturation နည်းနည်းလေး down လာလိုက်ရင် down လာလို့ရတယ် hue ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်လို့ရသေးတာပေါ့နော် โอเคဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြားတဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က manipulation လောက်တာဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း manipulation နဲ့ထိတွေ့နေရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း manipulation လေးလုပ်မယ်တကယ်လို့ကိုယ်မှာ idea မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာသူများလောက်တာတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကနည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းပြီးတော့ဖန်တီးလို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ရိုက်တာကူးချပြီးတော့ဒါဖန်တီးပေါ့နော်သူ့အတိုင်းကို ရအောင်ကိုဖန်တီးပေါ့နော်ကိုကအမျိုးအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေမယ်ဖန်တီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာရင်တယောက်သူ idea ထွက်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အစမှ idea မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူများပုံလေးလာပြီးတော့သူ့အတိုင်းဖန်တီးလေ့ကျင့်တင်တာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop မှာအမြဲတမ်းထိတွေ့နေရမယ်ဒီ layer တွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးချက်တွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်တာများလာတဲ့နဲ့များကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ layer သဘောတရားလေးတွေကိုသိလာမယ်ဒီ adjustment ချိန်ကြီးချက်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလဲလာမှာပေါ့နော် okay နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ manipulation လုပ်မဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေတင်လဲဘယ်လိုရှာဖွေစုဆောင်တင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမှာပေါ့နော် okay အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတင်တန်းကိုရုံရုံကြည်ကြည်တက်ရောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် brother တို့မရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် message ပေါက်မှာအချိန်မီလာမေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ကန်းစာမှာမပါဝင်တဲ့အရာပဲဖြစ်နေပါစေ brother တို့သိချင်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို message ပေါက်မှာမေးလို့ရပါတယ်နော် okay အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်